მოხდომა, როდესაც მსმენელების და მაყურებლების უკუ რეაქციას ვგებულობ, მაგრამ აქ როგორც ჩანს, რაღაც სერთული ამ ტექნიკური თან მესმის ბევრი ხალხია, ამიტომ კეთილი. მოდით დავიწყოთ მე თვითონ. წარმოგიდგებით, მე გახლავართ მურმან მარგველაშვილი. აა ასეთი ორგანიზაცია არსებობს მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის, რომელიც მუშაობს ენერგეტიკის და კლიმატის და მდგრადი განვითარების საკითხებზე და მისი დირექტორი გახლავართ, ასევე გახლავართ ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სადაც გვაქვს ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების პროგრამა. დღევანდელი საუბარი გვექნება ხო, ეკათუ შეიძლება ეკრანის გაზიარების საშუალება მომეცეთ რომ პრეზენტაცია გაუშვა კი ახლავე დღევანდელი საუბარი გვექნება ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე სათაური განს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა მაგრამ აი ამ ორი ცნების მართებულობაზე და ერთმანეთისგან განსხვავებაზე დაველაპარაკებთ და მე მივალთ იქამდე რომ ენერგეტიკულ მოსახლეობაზე უნდა ვფიქროთ და ვიზუმოთ. აა ეხლა მე ავტონომურ მან უკვე შეგიძლიათ ეკრანი გააზიაროთ. აი კი ჩანს. შოვთავ და თუ ჩემი ეკრანი ჩანს, მაშინ ისე დავიწყოთ. აა იმედია ჩანს თუ არა და გამოგებინეთ რენამ კი ჩანს მოკლედ <coughs> ძალიან აქტუალური საკითხი გახდა განსაკუთრებით ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ჰიდროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებული აი რაღაც ესეთი აჟიტირებული ტალღა არის ბოლო კვირებში და ბოლო თვეებში და აიქ რამდენჯერმე გაშხერდა ეს აა ტერმინი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა და მოდი თვილაპარაკოთ ენერგეტიკაზე, ენერგეტიკულ სისტემაზე, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რატომ დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ხო, მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ 1 საათი მე ვილაპარაკებ და მე ნახევარ საათი, ან როგორც დაგხედება, შეიძლება კითხვა-პასუხები გავაკეთოთ. აა ამისთვის э, ეხლა პრეზენტაციის დროს ვერ მოახერხებ, მაგრამ მე რა ჩატში რაც იქნება კითხები, ვეცდები იმას უპასუხოთ. ესე იგი, ენერგიის როლი ჯერთი რატო არის მნიშვნელოვანი? ეს არის ყველანაირი მოძრაობა, ყველანაირი სითბო და სინათლე, რასაც კაცობრიობა გამოიყენებს. გამოთვლები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა აა ბოლო პერიოდში, და ეს არის ეკონომიკის კეთილდღეობის, ცოდნის და ინფორმირების და უსაფრთხოების საფუძველი, ანუ ენერგია ყველა ფერს, ყველა საქმიანობას უქმნის აა განხორციელების შესაძლებლობას და ამიტომ არის ეს უნიშნულოვანესი სტრატეგიული დარგი, სტრატეგიული სფერო, რომელიც თანამედროვე საზოგადოების ყველა აა ფუნქციონირების ყველა სფეროს უზრუნველყოფს. და მოდით შევხედოთ რა არის ენერგეტიკული სისტემა, როგორ წარმოიშობა ენერგია და როგორ მოგვეწოდება ჩვენ. უპირველესი უნდა ვნახოთ ენერგიის პირველადი წყაროები. ეს არის ბუნებრივი გაზი, ნავთობი და ქვანახშირი, რომელიც ძიაღისეულიდან მოიპოვება. ეს არის ატომური ენერგია, რომელიც ატომური იზოტოპების დაშლის შედეგად გამოიყოფა. და ეს არის განახლებადი ენერგიის წყაროები, ჰიდრო, ანუ წყლის ენერგია, მზის ენერგია, ქარის ენერგია, დედამიწის სიღრმეში არსებული გეოთერმული ენერგია, ასევე ის ენერგია, რაც არის სოციალ ორგანიზმებში, მცენარეებსა და ცხოველებში და აი ეს ყველაფერი ერთად არის პირველადი ენერგიის წყაროები, რომელსაც ჩვენ გადავამუშავებთ ან პირდაპირ გამოვიყენებთ სხვადასხვა დანიშნულებისთვის. ესე იგი, პირველად ენერგიის მიწოდების შემდეგ ხდება მისი გარდაქმნა. მაგალითად, გაზი შეიძლება ჩვენ პირდაპირ მოვიხმაროთ, შეიძლება გაზიდან მივიღოთ ელექტროენერგია და ისე მოვიხმაროთ. ნავთობი შეიძლება გადავამუშავოთ და ტრანსპორტში გამოვიყენოთ, ან მისი ნაწილი გამოვიყენოთ აა გათბობისათვის, ან ქიმიური მრეწველობაში გამოვიყენოთ. ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ბიომასა შეშა რომელს რომელიც ჩვენი ენერგეტიკული ბალანსი ჩვენი ენერგეტიკული მოხმარების იყო პერიოდი შეადგენდა 118%-ს დღეს შემცირებულია მაგრამ მაინც არის მისი გამოყენება ელექტროგით თქვენ წარმოიდგენთ და ბოლო ხანებში ტენდენცია არის რომ ბიომასისგან როგორც გათბობა ხდება მისი საბოლოოდ გამოყენება გათხობისათვის სოფლებში, ასევე ხდება მისგან გაზიფიცირება, ელექტროობის მიღება და ასე შემდეგ. ატომური ენერგია ატომურ სადგურებში, ქარიმზე და წყალი შესაბამისად ჰიდრო ჰიდროელექტროსადგურებში, მზის და ქარის ელექტროსადგურებში და მეორე საბოლოოდ მოვიხმართ სხვადასხვა სფეროში. მოვიხმართ ტრანსპორტში, საყოფა ცხოვრება გამოყენებისთვის კომერციულ და არაკომერციულ შენობებში და ინდუსტრიაში ეს ძირითადად ისაა და ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება არის ის რომ ყველა ეს ენერგეტიკული პირველადი წყარო და იმ მთელი ეს სისტემა არის ურთიერთ დამოკიდებული და ფაქტიურად ერთ ორგანიზმს ქმნის მაგალითად ჩვენ ბოლო ხანებში მოწმეები ვართ რომ გამოჩნდა ბევრი ელექტრომანქანა ხო მაგრამ სამ ტრანსპორტში გამოიყენებოდა ძირითადად ნავთობპროდუქტები, ანუ бенზინი და დიზელი. შემდეგ გახდა გამოყენებული უკვე გაზი, ბუნებრივი გაზი, რომელსაც გადაიყვანეს და ბოლო ტენდენცია არის უკვე ელექტრომანქანების გამოყენება. ანუ თითქოს აი ყველა პირველადი წყარო ენერგიისა მონაწილეობს ტრანსპორტში. ასევე არის თქვა საყოფაცხოვრებო საცხოვრებო სექტორში, რომელიც შეიძლება გათბეს ბუნებრივი გაზით, შეიძლება გათბეს ელექტრობით <coughs> და შეიძლება ის ელექტრობა იქნას მიღებული, თქვა, ან განახლებადი, ან ატომური, ან ბიომასიდან, ან ბიომასა შეიძლება იყოს პირდაპირ გამოყენება. ანუ ეს არის ურთიერთდამოკიდებული სისტემა და იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს ოპტიმალურად, თელი ამ სისტემის ოპტიმიზაცია არის საჭირო. იმის მიხედვით, თუ ქვეყანას რა რესურსები მოეპოვება საკუთარ ხო ეს არის ქარიმზე ეს არის წიაღისეული საფუბი თუ სხვა იმის შესაბამისად მან უნდა აწყოს თავისი ოპტიმალური ენერგეტიკული სისტემა რომელიც დააკმაყოფილებს მოთხოვნილებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოთხოვნილება უნდა დააკმაყოფილოს მუდმივად ეს მოთხოვნილება უნდა დააკმაყოფილოს უწყვეტად მოთხოვნილება უნდა დააკმაყოფილოს ისეთ ფასად რომ განვითარების საშუალება მისცეს და აი ეს არის ფაქტიურად აა ენერგეტიკის ძირითადი ფუნქცია, რომ მიწეს საზოგადოებას, მიწეს ქვეყანას განვითარების შესაძლებლობა. აი ხოლმე ენერგეტიკულ დამოკიდებულებაზე როდესაც არის ლაპარაკი, ალბათ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვნახოთ როგორია იმპორტ დამოკიდებულება, ანუ მთლიანი მოხმარებული ენერგიის და მთლიან ენერგიაში გულისხმობა აი აქ ყველაფერი ჯამში. პირველადი ენერგიის ჯამური რაოდენობა. ეს არის ძიაღისეულის ატომურის განახლებადიც და აქვე შეიძლება იყოს იმპორტი გარედან ელექტროენერგიის. შეიძლება ძიაღისეულის საფობი იმპორტირებული იყოს ამ თავის თავთან მოპოვებული. მაგრამ აი <clears throat> როდესაც სხვადასხვა ქვეყნების შედარება შეიძლება შევხედოთ, აი აქ ნახეთ, არის ქვეყნები, რომლებიც 100%-იანად გარეწყაროებზე არის დამოკიდებული და ნორვეგია არის 6%-იანად უფრო უზრუნველყოფილი, ანუ 6 ჯერ მეტს მოიხმარს, გამოიმუშავებს ენერგიას, ვიდრე თითქო თვითონ მოიხმარს. აი ეს ორი უკიდურესობაა. ა სხვადასხვა ქვეყანას თუ შეხედავთ, აი ყურაც იაპონია არის 93-ება. ეს არის ცოტა მოძველებული რამდენიმე წლის მონაცემები, ცოტა შეცვლილია განსაკუთრებულშიც მაგალითად, მაგრამ ტიპიური სურათი მაინც ესეთია. აა ესე იგი იაპონია 90-93%-ით, მოლდოვა 90%-ით არის გარეწყაროებზე, ბელორუსი არის გარეწყაროებზე დამოკიდებული, ბელგია არის გარეწყაროებზე, თურქეთი ჩვენი მეზობელი 70-74%-ი და საქართველო აი ამ სიაში არის ეს იყო უფრო სწორად 68%-ით დამოკიდებული 27-ე ადგილზე ბოლოდან აქ კი თავიდან იწყება დამოკიდებულებით, მაგრამ აი დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით ბოლოდან 37-ზე. მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებლობა კიდე გაიზარდა სავარაუდოდ ჩვენ ახლა ვარ სადღაც მე-22 ადგილზე ბოლოდან თელ სოფლიოში. რაც ნამდვილად არ არის კარგი მაჩვენებელი. ну შეიძლება გულიმით დავიმშვიდოთ რომ ჩვენ მარტო არა ვართ, იმიტომ რომ ქვეყნების უმეტესობა არის ენერგეტიკულად დამოკიდებული სხვა ქვეყნებზე და არის მხოლოდ ну რამდენია ქარი თქო 10 12 15 ქვეყანა რომლებიც ნიშნолоვნად უზრუნველყოფენ სხვა ქვეყნებს ენერგიის წყაროებით და ყველაზე ესეთი უხვი ქვეყანა თავის მოხმარებასთან შედარებით რა თქმა უნდა არის ნორვეგია თუმცა თუ რაოდენობრივად შევაფასებთ რუსეთი არის ერთ-ერთი -ერთ პირველი ექსპორტიორი ენერგიის, ხატარი და არაბეთის ქვეყნები, აზერბაიჯანი გახდა ასევე შესამჩნევი ექსპორტიორი და ასე შემდეგ. და ყველაზე კომფორტული ქვეყნისთვის სავარაუდოდ უნდა იყოს აი ეს შუა ადგილი. იმიტომ რომ ეს ქვეყნები მაგალითად აზერბაიჯანი, რუსეთი, ანუ გარე ასე ვთქვათ, გაყიდვის ორგანიზებისთვის ასევე არიან დამოკიდებული. ისინი არიან დამოკიდებული ბაზრებზე. აი ამ ენერგო დიდარი ქვეყნებისთვის მათი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი არის დამოკიდებული გაყიდვებზე, შესაბამისად ისინი ვერ არიან თვად დამოკიდებულები. ესენი ხო სულ თვად დამოკიდებულები არიან. აი სადღაც შუაში არის ოქროს შუალედი, რომელიც შეიძლება იყოს ჩაითვალოს უფრო კომფორტულად, მაგრამ ეს არ არის რა თქმა უნდა მთელი ისტორია. ამის აქ ბევრი თავისებურება, რომელზეც ყოველთვის ლაპარაკებს და აი ამერიკა ნახეთ, რაღაც აი ამ ადგილას არის, თუმცა ამერიკა საკმაოდ იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა იყო მეოცე საუკუნის 21 საუკუნის დასაწყისში. ხო, ანუ თუ ვილაპარაკებთ, ჯობია ვილაპარაკოთ არა დამოუკიდებლობაზე, იმიტომ რომ და აი <coughs> ნიწოდებლების დამოკიდებულები არიან და მომხმარებლებიც, არამედ თვითკმარობაზე. მაგრამ თვითკმარობა როგორც ზევით გითხარეთ, უნდა იყოს ისეთი, რომ აი ეს ბალანსი მიწოდებასა და მოხმარებას შორის იყოს დაცული მუდმივად, უწყვეტად და ხარისხიანად და მისაღებ ფასად. ამ თვალსაზრისით მოდი შევხედოთ საქართველოს მდგომარეობას. ეს არის ენერგეტიკული ბალანსი 2019 წლის შეგიძლიათ ნახოთ გეოსტატის საიტზე, energetical balance, რომელიც ყოველწლიურს დეკემბერში ქვეყნდება, შემდეგი წლის დეკემბერში. და აი, რას უნდა ვხედავთ? უყურეთ, ეს არის საქართველოს მოხმარება სხვადასხვა პირველადი ენერგიის წყაროების. 45% ეს არის ჩვენი მოხმარების, არის ბუნებრივი აირი, ბუნებრივი გაზი, რომელსაც ძირითადად ვიღებთ ერთი ქვეყნიდან, აზერბაიჯანიდან და მცირე ნაწილს ვიღებთ რუსეთიდან. აა 26% 27% ეს არის ნავთო პროდუქტები. ეს არის ძირითადად აა бенზინი და დიზელის საწვავი. თუ საფოხი მასალებიც მცირე რაოდენობით შედარებით, ეს არის 26% და ამას ვიღებთ 4-5 განსხვავებული წყაროდან. ეს არის როგორც ვთქვათ, აა რუსეთი, აზერბაიჯანი, რუმინეთი, ბულგარეთი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა აქ არის ბევრი მომწოდებელი, რომლებიც ერთმანეთ რომლებიც ერთმანეთი შეიძლება ჩაანაცვლოს. აი ჰიდროენერგია, რომელზედაც ჩვენ აი ესეთი იმედები გვაქვს და რომელზედაც ამხელა აჟიოტაჟია ატეხილი, ეს არის სულ 15% მთელი ჩვენი ენერგიის მოხმარებისა. ჯამური ენერგიის მოხმარებისა, უფრო თავისთავად ჰიდროენერგია ელექტრობაში, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტი ამაზე ნახავთ. მაგრამ ჯამურად თელ ენერგიის მოხმარებაში ეს არის მხოლოდ 15%. ამიტომ, ესე იგი, ის განაცხადები, რომელიც ჩვენ გვესმოდა ხოლმე, რომ რამდენიმე წლის წინ რომ ჰიდროენერგიით ჩვენ უნდა ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას მივაღწიოთ, მე ცოტათი შეიცვალა და ელექტროენერგეტიკულ დამოუკიდებლობ. ეს იყო ნაკლებ გასნობიერებული და ნაკლებ პროფესიული განაცხადები. თელი ჩვენი ჰიდროსაბურები რომ გავაურმაგოთ კიდევაც, ну 15-ის მაგივრად შეიძლება ავიდეთ რაღაც, ну რაღაც 25-ზე, ხო? ანუ რაც არ იქნება არანაირად ენერგეტიკული უსაფრთხოების და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გამოხორცება. ბიოსაწვავი არის ეხლა შეშა, რომელიც ერთად გათხოვებისთვის გამოიყენება სოფლებში და 5%-ამდე ჩამოვიდა, თუმცა ეს იყო 15-იც და 20%-იც წლების წინ. გეოთერმული გასაგები, ელექტროენერგიის იმპორტი გვეზრდება, რაც საკმაოდ ძიმეს ურაც ქმნის და გვესდება ასევე ქვანახშირის იმპორტი, იმიტომ რომ აი ეს რამდენიმე 3%, 6% ძირითადად ჩვენი ქვანახშირი იყო, მეორე განახლდა ჩვენი წელი და ახლა ძირითადად იმპორტზე ვართ დამოკიდებული. და ну, ნედლი ნავთობი არის მცირე რაოდენობა, რასაც ჩვენ მოვიპოვეთ. ესე იგი, ეს არის მიწოდების მხარე. მოხმარება ასევე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ენერგეტიკული სისტემის ამოცანა არ არის შეუზღუდავი მიწოდება, არამედ მიწოდება და მოხმარება უნდა იყოს ოპტიმალურად დაბალანსებული. აი ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ჩვენ ყველაზე დიდი მოხმარება ეს არის ტრანსპორტი და ეს არის დიდწილად ტრანზიტური ტრანსპორტი, რომელიც ჩვენ ტერიტორიაზე გადის. ანუ პირდაპირ ჩვენი ეკონომიკური აქტივობის იმდენად ამსახავი არ არის. შინამეურნეობა, აი შინამეურნეობა ეს არის არაპროდუქტიული მოხმარება. ეს არის მხოლოდ მოხმარება კომფორტისათვის და ეს მოხმარება არაფერს არ ქმნის თავისთავად. აი ეროვნულ შიდა პროდუქტი შემდგომი შემდგომი წარმოება, კეთილდღეობა ეს არ იქმნება აი ამ 28%-ით. დანარჩენი მრეწველობა არის 16%, მომსახურება, ანუ აი ეს თელი ტურიზმი, აა ოფისები, ბიზნესები და ასე შემდეგ არის 12%. არაენერგეტიკული მოხმარება ეს ძირითადად არის აზოტის ქარხანაში გამოყენება სასუქების წარმოებლად. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მოხმარების მხარესაც არის გარკვეული პრობლემები, რომ არაპროდუქტიული მოხმარება, რომელიც არ იძლევა წილს ქვეყნის განვითარებაში ისე როგორც შეიძლება და არის საკმაოდ დიდი. უმჯობესია რომ მომსახურების მრეწველობის წილი იყოს დიდი მუშაობდეს სხვადასხვა ბიზნესები ინდუსტრია და ვითარდებოდეს ამ თვალსაზრისით ქვეყნას კეთილ დღეობა რისკები აი მომხმარებისა არის არათანაბარი როგორც გითხარით აი აქ ეს ვინაიდან არის დივერსიფიცირებული, ფაქტიურად თავისუფალი ბაზარია და შეგვიძლია მსოფლიო ბაზარზეც გასვლა, აქ რისკები არის შედარებით ნაკლები, უბრალოდ არის ყურადღება მისაქცევი იმაზე, რომ ის მომწოდებლები, რომლებიც გვაწუდებენ ამ ნავთო პროდუქტებს, არ შევიდნენ ერთმანეთთან კარტელურ გარიგებებში, არ გაგვიზარდონ ფასები, ან სხვა რაღაც ესეთი არ მოხდეს შეუსაბამობა თორემ თვითონ სტრუქტურა მოხმარებისა არ ეძლევა განსაკუთრებული შეშფოთების საფუძველს. აი, როდესაც იაპონიის მაგალითი ვნახეთ, ხო, იქ 93% იყო გარდამოკიდებულება, ხო? იაპონიაც აი ესე დივერსიფიცირებას ახდენს მისი მოწოდებისა, გარეწყაროების და ამიტომ იმდენად დიდი საშიშროება შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არ არის და თავად აი ეს გრაფიკი, აი ეს დიდი დამოკიდებულება გარეწყაროებზე, აა ეს არნიშნავს ყოველთვის დიდ რისკს. შეიძლება რისკების მიხედვით რომ დავალაგოთ, სულ სხვადასხვა სხვანაირად გადალაგდეს აი ეს სურათი. ხო, მაგრამ აქ მე რაც განახეთ, ეს არის წლიურ წრილში, წლის განმავლობაში რა ხდება და ეს არის სურათის მხოლოდ ნაწილი. აი ხა შეიძლება შეგვიძლია ნახოთ წილ წლის განმავლობაში რა ხდება მაგალითად ელექტრობაში. და დავნახოთ ესეც სურათს. ეს არის ასევე 2019 წლის э, სურათი თუ 20-ის არის უკვე რა მასოს ხეგუში მოიწერ. ხო, 20-ის. აი შეხედეთ რა ხდება. აქ არის э, მოხმარება, აი ეს ციტრული ხაზი. და არის შიგა მიწოდება, რომელიც აი ფერადი э, ნაწილებისგან შედგება. აქ არის მარეგულირებელი ან წყალსაცავიანი ჰესები, ცირეს სიმგლავრის სეზონები, ანუ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესები. აქ არის ქარის სადგური არის მცირე ხო ეს რა არის აღარ მოგავარ მახსოვს და არის თუ ელექტროსადგურები ხო აი ამას ვერ ხედავ ეს ის რა არის მაგრამ ნუ თავარი რა არის აქ თავარი ის რომ ჩვენ ზაფხულში საკმარისი საკუთარი გენერაცია გვაქვს ელექტრო ა ეს იმპორტია ხო ხო არა იმპორტი არ ხარ ხო ანუ ზაფხულში ჩვენ საკმარისი გვაქვს გენერაცია ხოლო ზამთარში შემოდგომა ზამთრის პერიოდში გვაქვს პრობლემები ანუ წლიურ ჭრილში დანახული ერთია მაგრამ უსაფრთხოება თუ გარე დამოკიდებულების შეფასება გვინდა მაშინ აი ამ პერიოდებში გვიწიერს და ის განაცხადები რომ ჩვენი ქვეყანა ელექტროენერგიით არის და ალბათ გაგიგონიათ ბოლო დღეებში ვრცელდებოდა ესეთი, რომ 10% თუ არ მარტო გარწყავებზე დამოკიდებული და რა უჭერს. იმიტომ რომ სხვა პროდუქტებით ბევრად მეტად ვართ დამოკიდებული. აქ არის ორი შეცდომა დაშვებული ესეთ თემაში, ჯელობაში. ერთი შეცდომა ეს ის არის, რომ ჩვენ მაგალითად ზამთარში 20-28% თავართ და 20-30% თავართ დამოკიდებული ზამთრის პირზე, იმიტომ რომ ჩვენი შიგა გენერაცია მცირდება. მეორე ის რომ ელექტრობა არის სრულად განსაკუთრებული პროდუქტი და იმას სხვა რამით ვერ ჩაანაცვლებ, მაგრამ ქათმის ბარგების მაგერა თუ შეიძლება რომ რაღაცა ხორცი შეჭამო ან კავასე, ან სასისკე, ხო ელექტრობას ვერაფრით ვერ ჩაანაც უკვე ამიტომ აი ესეთი მსჯელობა არ არის მთლად მართებული და მოწოდების წყაროებს თუ ნახავთ ეს არის რუსეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი. ბევრი სხვადასხვა მიმართულებიდან ვიღებთ ელექტროენერგიას, რაც როგორ გითხრათ, ერთის მხრივ არაუშავს რომ ჯობესია რომ ბევრი სხვადასხვა მხრიდან ვიღებდეთ, მაგრამ მეორეს მხრივ აი ესეთი დიდი დამოკიდებულება განსაკუთრებით ზამთრის პირობებში შეიძლება საფრთხე შემცველი იყოს თუკი რამე შეფერხებები შეიქმნა რომელიმე მოწოდების წყაროდან ეს იყო სეზონური ეხლა გევაპარაკებით დღეღამურ მოხმარებაზე იმიტომ რომ ელექტროენერგიის მოხმარება არ ხდება მუდმივად აშენ ღამე, როდესაც თქვა ჩვენ გძინავს, მაშინ ძირითადად ჩვენი მოწყობილობები არის გამორთული სამსახურებში ასევე არის გამორთული ძირითადი რა ვიცი კომპიუტერები განათება ასე შემდეგ ასე შემდეგ და მოხმარება არის შედარებით დაბალი აი ეს არის ამის მინიმუმი ქვია შემდეგ დილით როდესაც ვიღვიძებთ იზრდება მოხმარება აი ეს მხარე ან დილის პიკიც არის ხოლმე ზოგიერთ ქვეყნებში ჩვენთან იწება სადღაც 10 საათზე თუ თუ თუ ხედავთ, ხო? ანუ ჩვენ საკმაოდ ზარმაცები ვართ ევროპის ქვეყნებში ეს არის 7-ზე, 6-ზე, აი აი აი აქ ხდება ხოლმე. ჩვენ ესე იგი აი ამ დროს რომ ვიგვიძებთ, იმატებს მოხმარება, ანუ დატვირთვა სისტემაზე მომატებულია და საღამოს 7 საათიდან 8-9 საათი ესე არის ღამის პიკი. ანუ ამ პერიოდში კიდევ არის უფრო გაზრდილი მოხმარება და აი ეს წინა დამოკიდებულება რომელიც მე განახეთ ხო რომ სეზონში 30%-ზე ვარ დამოკიდებული დღეგამურ ჭრილში კიდევ უფრო არის პერიოდები რომელიცაც კიდევ უფრო მეტად ვარ დამოკიდებული იმიტომ რომ ჩვენი გენერაციის წარმოები არ ყოფნის საერთოდ კარგი იქნება ესეთი სურათს თუ გვექნება მხედველობაში რომ ოღონდ ეს ჩავთვალოთ რომ აი ეს წყალი რომელიც ჩამოდის აი ამ ნახრუტებიან აიმაში გასში ეს არის ენერგია რომელიც შემოდის სისტემაში შეიძლება იყოს ელექტროობა შეიძლება იყოს გაზი და სხვადასხვა მოხმარების სახეები არის რომელიც რომელსაც მიაქვს ეს ენერგია საერთოდ აი ამიტომ ერთი ანქსელში ხვდება როგორც ელექტრობა ისე გაზი, ამიტომ ვერ ეტყვი რომელი მომხმარებელი, რომელი წყარო და მიდის მომხმარებას ეს ერთი და მეორე ელექტრობის შემთხვევაში აა რამდენიც შემოდის ზუსტად იმდენივე გადის. ელექტრობას ვერსად ვერ შეინახავ და ამიტომ მუდმივად უნდა გქონდეს მიწოდების და მომხმარების ბალანსი. აი ეს არის სურათი, რომელიც მე ჩამოვიტვირთ და შეგიძლიათ ნახოთ, საიტზე აქ სამწუხაროდ არ მიმიწერია. ეს არის GSC საქართველოს ელექტროსისტემის საიტი, სადაც პირველივე გვერდზე ქვევით მარჯვნივ შეგიძლიათ ნახოთ მიმდინარე სურათი. აი თუ გინდათ ახლა ვნახოთ, ახლა რა ხდება და აი ესე GSC-ში GSC-ში GSC-ში კონჯი იმედია ჩანს ჩემ ეკრანი, ხო? ამას არ მომწონს. დი აი. აი ქვევით აი ნახეთ, ეხლა არის მიმდინარე სურათი, ცოცხალი სურათი. თუ საიდან რა მოგვეწოდება? ეხლა 303 მეგავატ პრომეთი შედის სალხინოს ხალხით აფხაზეთში 58 მეგავატი შემდის ასევე 58 იკეთ და შეიძლება 10 10 მომის ვაკეთ კავკასიონის ხალხით და ენგურის ქვესადგურიდან მიეწოდება მე ისევ აფხაზეთს აქეთ 303 მეგავატი მოგვეწოდება ჩვენ 24 შემოდის ცხინვალის რეგიონში და აი აქ არის სურათი თუ ჩვენ რა მოხმარება გვაქვს ამ წუთში ეს არის 1900 მეგავატი იმპორტი არის 600 ანუ ეს არის დაახლოებით მე-13-ზე მეტი 33%-ია ახლა ამ წუთში ხო გამომუშავება 1200 რაღაცა ჰიდრო ამდენით ხო ამდენ ეს ეს კარგი სურათია ქარი ეთყობა გორში კარგი ქარის ის არის მდგომარეობა და 18 მეგავატზე მუშაობს ძალიანაც ადგური 20 მეგავატი 20.7 ხო ესე იგი აი ახლა დაუკვირდეთ რა მოხდება რომელიღაცა მხრიდან რო პრობლემა შეიქმნას ან ტექნიკური ან ბუნებრივი კატასტროფა ან პოლიტიკური მაშინ რა უნდა გავაკეთოთ აი უსაფრთხოება ენერგეტიკული უსაფრთხოება სწორედ გულისხმობს იმას რომ შენ უნდა გქონდეს რეზერვები უნდა იყო მომზადებული იმისთვის რომ თუ რამე პრობლემები შეგექმნა, ან გრძელვადიანი, ან მოკლევადიანი ტექნიკური და ასე შემდეგ, რომ შეძლო გადანაწილება. აი თუ გაიხსენეთ, მოხმარება მაგალითად სად იყო ენერგიის, ხო? 4 სექტორი იყო: ტრანსპორტი, საკუთაცხოვრებო, ბიზნესი და საჯარო დაწესებულებები, ინდუსტრია. რა ვქნათ, აი შეწყდა მაგალითად აქ ახლა აფხაზეთის სიტუაცია ახლა განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ენგური არ მუშაობს. აფხაზეთი მთლიანად რუსეთიდან არის ახლა დაკავებული და იქიდან აქვს მიწოდება. აი ჩავთვალოთ აქედან შეწყდა რატომღაც მოწოდება. ან აზერბაიჯანთან გაგუფუჭდა ურთიერთობა და აღარ გვაძლევს, ну, машин უნდა ვიქონიოთ იმედი, რომ თურქეთიდან აოლებთ რაღაცას, ან სომხეთიდან აოლებთ, მაგრამ ამათ არ არ აქვთ ხოლმე ისეთი დიდი რეზერვები, როგორც რესურსები, როგორც აზერბაიჯანს. უნდა მოვიფიქროთ რა გავაკეთოთ. და უნდა ვიყოთ მომზადებული, ჩვენი საკუთარი რეზერვებიც უნდა გქონდეს, გადართვის შესაძლებლობებიც უნდა გქონდეს და უნდა ვიყოთ მომზადებული, რომ აი ესეც საგანგებო სიტუაციებს რამე აა გეგმა დავახვედროთ და იმითი ვიმოქმედოთ. ეს არის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ერთ-ერთი ასევე კონცეფცია. ეს ჩვენ ახამდე ელექტრობაზზე ვილაპარაკეთ, გაზშიც საკმაოდ რთული მდგომარეობა გვაქვს. აი გაზში შეხედეთ, თუ ელექტრობაში ორჯერ ნახევარჯერ იყო განსხვავება ზამთარსა და ზაფხულს შორის, ზამში გაზში სამ ნახევარჯერ, ოთხჯერ ხდება ხოლმე განსხვავება მოხმარებაში ზაფხულის და ზამთრის პერიოდებში. მაგრამ ჩვენ გაზის წყაროები გვაქვს, აი უბრალოდ რა წყაროები გვაქვს. ეს არის აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი, ოღონდ აზერბაიჯანი, აი ეს აზერბაიჯანის ხაზია ხო? და სამხრეთ კავკასიური გასადენი ფიზიკურად ორივე ეს არის აზერბაიჯანიდან მოწოდებული, ოღონდ სხვადასხვა იურიდიული პირების მიერ. ამ შემთხვევაში ეს არის სოკარის მიერ მოწოდებული, ანუ აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენერგო კომპანიის მიერ მოწოდებული, სამხრეთ კავკასიური გასადენი, ეს არის შაჰდენიზის კონსორციუმი, რომელშიც წამყვანი კომპანია იყო BP, რომელიც ახლა აღარ არის და ჩაანაცვლა ახალ სოკარმა, მაგრამ ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულებით მრავალმხრივი ხელშეკრულებით მიღებული გაზი, მაშინ როდესაც აზერბაიჯანთან აი ეს პირდაპირი ერთობით პირდაპირ შესყიდვით არის. ცირე რაოდენობა მოგვეწოდება რუსეთიდან 162, ლევანდელ გეგმა არის რომ 200 მილიონი წამოვიყოთ რუსეთიდან. და აი ჯამში აი აქ აქაც ჩანს ეს წყაროები მოწოდების წყაროები და აი ყოველთ რა არის ელექტრონული წყლის რატო იზრდება იზრდება იმიტომ რომ საჭირო ხდება ელექტროენერგიის გენერაცია თხოსადგურებზე, ასევე საჭირო ხდება გათბობა სახლებში. მრეწველობა თანაბრად მოიხმარს, ვაჭრობასაც ასე თუ ისე თანაბარია და ტრანსპორტს ძირითადად ეს გაზის მოხმარების ზრდა ხდება, იმიტომ რომ უფრო მეტი რაოდენობის ჭირდება ხოლმე გათბობისათვის და ელექტროენერგიის გენერაციისათვის. ხო, ახლა აქაც ესე იგი არის არათანაბრობა, ანუ ის ჯამური მაჩვენებელი, რომ 45% არის ჩვენი ენერგიის გაზზე დამოკიდებული, სინამდვილეში ამ პერიოდში კიდე უფრო მეტად იზრდება. და ის დამოკიდებულება უკვე 45 კი არა, 50-55% ან შეიძლება მეტიც იყოს. ესე იგი, რის ხაზგასმა მინდა რომ, როდესაც გარე დამოკიდებულებაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროს, მომენტს, იმიტომ რომ შეწყვეტა ენერგიის მიწოდებისა ყოველთვის არის მტკივნეული და არის საჭირო რომ ჩვენ კონდეს მუდმივი მოხმარება. ეს იყო გასული პერიოდის და ახლა როგორი არის ტენდენციები? აქ არ ვიცი რატო არის ეს, მეც მიშლის და თქვენც არ ვიცი ხედავთ თუ ვერა. აქ არეალებული 16-დან 20-მდე ტენდენცია ნახეთ ეს არის ელექტროენერგიის ჯამური მოხმარება და კოვიდის გამო ზრდა არის შეჩერებული აა ასევე ხო და მიუხედავად აი ამ შეჩერებისა მაინც იზრდება აა იმპორტი აი ეს ნაცრისფერი არის იმპორტი და აფხაზეთის მოხმარება მუდმივად იზრდება აა ამ გრაფიკზე უბრალოდ მე დავხატე რა იქნება თუკი აი ეს ტენდენცია ზრდისა, რომელიც ochonda აი აქამდე გაგრძელდება ისევე და შეხედეთ სადღაცა ეხლა თქვა 12 მილიარდი თუ არის და ну ცოტა მეტია 12 მილიარდზე მოხმარება, აუდიოარ სადღაც 18 მილიარდზე, ანუ ერთ ნახევარჯერ გაიზრდება მოხმარება. იმპორტზე თუ აი აქ სადღაც ვიყავით ეხლა ვართ მაგალითად 2 მილიარდის ქვევით, ხო? ავალთ 2029 წლისთვის 6 მილიარდზე დაახლოებით. აფხაზეთის მოხმარება, რომელიც განუხრელად იზრდება და ერთ-ერთი ჩვენი მტკივნეული პრობლემაა, იმიტომ რომ აქ არის გადაუხდელი მოხმარება, ფაქტობრივად ჩვენ სუბსიდირებას ვაკეთებთ იქეთ და უფასოდ ვაძლევთ და მეორე არის შეუზღუდავად მიიღებენ ტურიზმიდან, ენგურიდან და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ენერგეტიკული უსაფრთხოების დიდი პრობლემა. ესეც თუ ესე გაგრძელდა, საკმაოდ რთულ სიტუაციაში ჩავარდებით და ეს განსხვავება, რომელიც ჩვენ გენერაციასა და მოხმარებას შორის არის, გაიზდება რამდენჯერმე. აი მასა ჩვენებს უბრალოდ ეს იმპორტის ნაცრისფერი ხაზი. ამიტომ ესეც არის პრობლემა, და რატო არის პრობლემა? იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ ხარ დამოკიდებული გარე ქვეყნებზე, რომლებიც არის შენი მეზობელი ქვეყნები, რომელსაც აქვს თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესები, თავისი სამხედრო ინტერესები აქვს, ეკონომიკური ინტერესები აქვს, ტერიტორიული ინტერესები აქვს, რომდესაც არა ძლიერი შიგა მართლობის სტრუქტურა გაქვს, ხო? და შენ აი ის რომელიღაცა პერიოდი ზამთრისა გიჭირს მაგალითად ხდები უკვე პოლიტიკოსი რომელმაც ან საჯარო მოხელე რომელიც უნდა მოელაპარაკო სხვა ქვეყანას ენერგიის მოწოდებაზე ხდება უკვე მოწოდადი ხდება მათზე დამოკიდებული და შეიძლება თქვათ ენერგიის მიწოდების სანაცვლოდ რაღაცა დათმობებზე მოუწიოს სასულად უკვე არ ექნა ზურგი და თუ კი იქნა ქვეყანაში მაგალითად ისეთი მდგომარეობა რომელიც მას აა მის ნდობას აღენებს ეს ქვეშ. ამიტომ ეს საკმაოდ საშიში მდგომარეობა. ხო, ესე იგი, ყველა აი ამ ზედა გაფეთები და რა ჩანს როგორ? ჯერერთი ყველა ქვეყანა ცდილობს გაუმჯობესებას, რომ თავენთი ენერგოს აი ეს პირველი გრაფიკი რო განახეთ, იქ ყველა ცდილობს რომ გარკვეულწილად გაუმჯობესოს თავიანთი ენერგეტიკული მდგომარეობა, შეამცირებს დამოკიდებულება გაზარდოს თვითმკვლავობა, ჩვენი ტენდენცია ამ ბოლო პერიოდში არის პირიქით, თუ არ ყოფითი და უარესდება ჩვენი ენერგეტიკული მდგომარეობა. აა აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის, რომ ენერგეტიკა არის ძალიან ინერციული დარგი. ანუ დღევანდელი გადაწყვეტილებები იმუშავებს კიდე 50, 70, შეიძლება 100 წელიწადზე, იმიტომ რომ ჰიდროსადგური რომელიც ჩნდება 6-7 წელიწადზე, ჯერ ერთ ეს სწრაფად ვერ ხდება, ხო? ამიტომ მდგომარეობა სწრაფად ვერ შეიცვლება. აა შემდეგი უნდა იმუშაოს 50-100 წელიწადი მუშაობს ჰიდროსადგურები. თქო ელექტროსადგურები მუშაობა 2-3 წელი უნდა აშენებას, მუშაობს 25-30-40 წელიწადი შეიძლება მეტიც იმუშაოს თუ კარგად მოული. გაზის საცავი აგერ აწლეულებია ვერ ავაშენებს და საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში ვართ ამის გამო. ამიტომ თან ენერგეტიკა არის კაპიტალტევადი დარგი. ანუ ინვესტიციების შემოტანას ჭირდება ნდობის გაჩენა. ჭირდება სტაბილობა, ამას ჭირდება ასევე დრო. ანუ ყველაფერს ენერგეტიკა რო შემოაკრეალო დაღმავალი მიმართულებით მიმავალი ენერგეტიკა, ეს ერთ ჯერად და სწრაფად ვერ მოხერხდება და ეს არის ასევე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ სწრაფა შემოტრეალება ენერგეტიკის გაუმჯობესებისკენ არის საკმაოდ რთული. რა ძირითადად გამოწვევები არის, ესე იგი, ამ ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა. ერთი არის, ну, რაც თქვით, აა მიწოდება მოხმარება იზრდება, მიწოდება არის ჩამორჩენილი და ხდება ზრდა. სეზონური სეზონური უბალანსობა. ჩვენი აა ენერგეტიკული სისტემა არის ჰიდროსადგურებზე დამოკიდებული, აი თუ დაუბრუნდებით ამ გრაფიკს, ხო დაინახავთ რომ აი ეს არის მარცვალსაცავიანი ჰესები რომლებიც და ჩამონადენზე მომუშავე ჰესები განსაკუთრებით ხო ისინი არიან ძალიან სეზონურები და შესაბამისად წყალზე არიან დამოკიდებული რომელიც არის ზაფხულში და ზამთარში ამ წყლის რაოდენობა ნაკლებია და სწორედ ამის გამო ხდება ეს განსხვავება მიუხედავად იმისა რომ აი თბოელექტროსადგურების ჩართვა ხდება ეს მაინც ვერ შველის ამ მდგომარეობის გამოსწორებას და ამიტომ აი ეს სეზონური უბალანსობა არის ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც ჭირდება მოვლა. გაზზე ვართ ძალიან მონოპოლიურად დამოკიდებული აზერბაიჯანზე. აა სოკარი არის როგორც მომწოდებელი, ასევე შუამავალი, ასევე გამანაწილებელი და ასევე მომხმარებელი თქვენ წარმოედგინეთ და ასევე საცალო გამყიდველი ამ გაზის. ანუ მთელი ჯაჭვი აქვს გაზის სექტორში აღებული მონოპოლიურად გარდა თბილისის თბილისისა, თუმცა თბილისის შეიძლება საკმაოდ მძლავრად არის წარმოდგენილი და მ 90%-ზე და უფრო მეტად ვართ აზერბაიჯანზე დამოკიდებული. აქ გარკვეული დაბალანსება არის საჭირო, თუმცა დღეს ამის დრო არ აქვს და რუსეთი და აზერბაიჯანის გაზი და სხვა მხრიდან გაზის მიღება როგორ შეიძლება დააბალანსოთ, ამას ჭირდება საკმაოდ ისეთი სერიოზული მუშაობა, აქტიური და პროაქტიული. აა ერთი პრობლემა ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოების არის სუბსიდირებული ტარიფი. ანუ ჩვენ რამდენსაც ვიხდით, ის იმდენი არ ღირს სინამდვილეში. ამიტომ მიწოდება და მოხმარება არის აცდენილი ერთმანეთზე და ჩვენ მოვეხმართ უფრო ბევრს ვიდრე ვიდრე გვაქვს ამის შესაძლებლობა, ესე ცხადად და გამოდის ისე რომ სახელმწიფო თავისი სუბსიდირების გამო, რითაც ძირითადად დიდრებს ეხმარება, ამითი არ ღვავს მიწოდება მოხმარების მიწოდება მოხმარების ბალანს და არ იძლევა რომ აი ბაზარმა განავითაროს სწორად მთელი სისტემა, იმიტომ რომ თუ სწორი ფასი იქნა ცოტა აწეული, მაშინ მაინც და მაინც გაზში კი არ დახარჯავ, ნაწილი შეიძლება დახარჯო დათბუნებაზე, ენერგოეფექტიანობაზე და ამით უფრო ოპტიმალურ ნაზავს მიიღებ ეკონომიკური საქმიანობების ვიდრე ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი დიდი პრობლემა გვაქვს ჩვენ გაზის და ეხა ბოლოს ელექტრობის სუბსიდირებაში ტარიფის ეს არის რომ იმის გამო რომ შეინარჩუნონ მოსახლეობის დაბალი ტარიფი უფრო მაღალს უწესებენ ორგანიზაციებს, ბიზნესებს და ასე შემდეგ. საიდანაც ამ ხალხმა უნდა შემოსავალი მიიღოს, ხელფასი საიდანაც უნდა მიიღოს. ანუ იმის მაგევრად რომ ეკონომიკა ამუშავდეს, ხალხმა მეტი ხელფასი მიიღოს და ამ ხელფასით გადაიხადოს ის, რაც ღირს ელექტრობა, ან ბუნებრივი გაზი, ხდება ის, რომ მოსახლეობას აძლევენ იაფად ამის ხარჯზე თგუნავენ ეკონომიკურ განვითარებას და ამათი ხელფასების მიღება საშუალებას საშუალება ისმობა. შესაბამისად ეს დაღმავალი ესეთი ცუდი სპირალია, რომელიც განვითარების საშუალებას აღიძლება. ხო და ერთი პრობლემა კიდე რომ შეშა არასორი მოხმარება, არაეფექტიანი ცუდი უმელები, რომლებიც ჯანმრთელობაზეც მოქმედებს, ტყეების განადგურებასაც იწვევს და ამ შემდეგ ეს არის აი შესაძლებელია და ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. სხვა პრობლემები, მოდით სწრაფად ჩამოვთვლი, აფხაზეთის გადაუხდელი მოხმარება, რომელიც მზარდი ამაზე ველაპარაკეთ და იქ კრიპტომაინინგი არის ერთ-ერთი სერიოზული მომხმარებელი. სვანეთში გვაქვს იუმ მდგომარეობა, ანუ რას ვემართლებით აფხაზეთს, სადაც ნუ რუსეთი ბატონობს, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ვერ მოგვიგვარებია სვანეთში გადახდის მდგომარეობა. იქ მოსახლეობა არის ხდეს, ბიზნესებიც დიდი ნაწილი არის ხდეს და კრიპტომა ლაინინგი არის საკმაოდ ინტენსიური განსაკუთრებით ალბათ როდესაც ახლა დაიზარდა ეს ფასები. ეს არის მოუგვარებელი პრობლემა, რომელიც დიდ ზიანს აყენებს ენერგოპროს და საერთოდ სახელმწიფოებრიობის პრობლემას ქმნის. აა ინფრასტრუქტურის ფიზიკური დაცულობა ჩვენი უდიდესი პრობლემა არის ენგურჰესი არის საბერიოში ენგურის გაღმა ჩვენ ფიზიკურად მისი კონტროლი არ შეგვიძლია თუმცა ჩვენი ინჟინრები მუშაობენ იქ და მართავენ მთელ სისტემას და უვლიან მაგრამ იქ ჩვენ ფიზიკურად დაცვა ამ რამე რო იყოს არ შეგვიძლია ამიტომ ეს არის დიდი რისკი კლიმატის ცვლილებების მოსაოდნელი გავლენა ესეც არის ენერგეტიკულ საფრთხეების რისკი, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება იწვევს მეტმოხმარებას, მაგალითად კონდიციონირებაზე. აა იწვევს არაბუნებრივი მოვლენებს, ექსტრემალურ მოვლენებს, რომელსაც ასევე მეტი მოხმარება ჭირდება და თავისთავად შეიძლება დააზიანოს და გადატვირთოს ენერგოსისტემა. ამიტომ ეს არის მოსაფიქრებელი, გასათვლელი და ამაზე სამუშაო. აა დიდი პრობლემები რაც გვაქვს ეს არის ჰიდროსამგურების მშენებლობის პირველი გამჭვირვალობა მისი პროფესიული ხარესხი შესრულების გარემოს დაცვითი და სოციალური პროცედურების დაცვა ეს იწვევს დიდ საზოგადოებრივ წინააღმდეგობას რომელიც ასევე ვერ ჯდება ხოლმე ესეთ ძალიან სწორ და ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ფაქტიურად ეს ორი ერთმანეთს აძლიერებს აქ ხშირად გარკვეული დაუსაბუთებელი ფუბები წარმოიშობა მოსახლეობა არის დაშინებული და აღშფოთებული და ეს ფაქტიურად არა მარტო ენერგეტიკო ასე ვთქვათ შიგა სახელმწიფოებრივ საფრთხეს ქმნის უკვე სახელმწიფოებრიობის ეროვნული უსაფრთხოების საფრთხე არის ფაქტიურად გადაგცეული, იმიტომ რომ ფაქტიურად საზოგადოების გახლეჩა დაპირისპირება ეს დემონსტრაციები იქ რაღაც ხალხი ინდონეზია მისული რომ ამებს კარავებში აათებს და ანუ აი ეს დაძაბულობა არანაირად არ ეხმარება ქვეყანას განვითარებაში და ერთ-ერთი დიდი საფრთხე არის ენერგეტიკა. ბუნებრივი კატასტროფები ეს არის ერთ-ერთი საფრთხე ენერგეტიკული, ასევე ენერგოსაფრთხოების ეს ცნობილი დევდორაკის მოვარდნა, როდესაც დაიტბორა დარეალის ჰესი და ლარსი ჰესი, რომელიც ფაქტობრივად განდგურდა, თუმცა ახლა უკვე მუშაობს. რატომღაც არავინ არ ახსენებს, მაგრამ მაშინვე მოხდა აი ჩრდილოეთ სამხრეთის გასადენის დაზიანება საკმაოდ დიდი მონაკვეთი და მის აღდგენას საკმაოდ დიდი სამუშაოები დაჭირდა. კიბერუსაფრთხოება არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელსაც მე მგონია, რომ ჩვენ საავადმყოფო ყურადღებას არ ვაქცევთ და ვერ ვაქცევთ. იმიტომ რომ კიბერშეტევები შეიძლება სადისპეჩეროების გაჩერება გათიშვა, არასორი მართვა დაზიანება ინფრასტრუქტურის გენერაციის, გადამცემი ხაზების, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ისეთი ავარიების რაღაცების დაწვა, რომელიც დიდი ხნის მერე ვერ გავასწორებ და ამას ალბეთ ჭირდება მუშაობა. ეხლა მინდა ცოტა ველაპარაკოთ ენერგეტიკული უსაფრთხოების, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილზე. ძალიან კარგი დოკუმენტი იყო ეროვნული უსაფრთხოების ჩარჩო, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, რომელშიც არის აღწერილი, რომ ქვეყანას აქვს ეროვნული ღირებულებები. აი ეს არის მთავარი რისკისაც ქვეყანა არსებობს რაც რაც სახელმწიფო უნდა შეთავაზოს მის მოქალაქეებს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, თავისუფლება, დემოკრატია, უსაფრთხოება, კეთილდღეობა, მშვიდობა, ანუ აი ეს არის ის უმაღლესი ღირებულებები, რისთვისაც ჩვენი სახელმწიფო ფაქტიურად არსებობს. და ამ ღირებულებების შენარჩუნებას და მათ ასე ვთქვათ განვითარებას ესაჭიროება ეროვნული ინტერესების დასვა. და ეს ინტერესები თუ არ ვცდები 16 იყო იქ ჩამოთვლილი, ზოგიერთი მაქვს აქ ამოწერია, ვთქვათ, ეკონომიკის სტაბილური განვითარება. კიბერუსაფრთხოება აქაც არის დასვა. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომელიც იგულისხმება, რომ ხელს უწყობს აი ამ ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნებას და განვითარებას. ეროვნული უსაფრთხოების სისტემა აქ არის ისეთი უსაფრთხოება რომელიც ფათა სამხედრო უსაფრთხოება უშიშროების ძალა და ასე შემდეგ ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა თუ უფრო სწორად აქ არის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება ეკოლოგიური უსაფრთხოების შენარჩუნება და ენერგეტიკული უსაფრთხოება არის მათგან ერთ-ერთი ანუ იმ პრობლემების დაძლევა, რომელსაც მე თქვენ გეუბნებოდით, უნდა მოხდეს ისე, რომ აი ეს ყველა ინტერესი ამავე დროს და მათთან პარალელურად და აი ეს მთელი ერთიანი სისტემა უნდა მუშაობდეს ისე, რომ ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფით ჯერ ერთი აი ამათაც შეეწყოს ხელი და რაც მთავარია, აი ეს უნდა იყოს დაცული. და ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამო თუ რაღაცა აქედან სხვა ზიანდება და ამით საბოლოო ჯამში საქართველოს მთავარი ეროვნული ღირებულებების ზიანდება, ეს არ არის მისაღები და ეს არ არის სწორი. მაგალითად, აი გამოცხადებული იყო ერთი პერიოდი, რომ ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჰიდროსადგურები მაქსიმალურად. მაქსიმალურად რას ნიშნავს? რომ აი ამ დანარჩენს არაფერს არ უყურებ, არც ეკონომიკას უყურებ, ხო? აა არც ევროინტეგრაციას უყურებ, არც ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას უყურებ, არც შეიძლება უყურებ, ანუ თუკი ბუკუალურად ზუსტად სიტყვა სიტყვით აიღებ და მაქსიმალურად განავითარებ. ნუ ყველაფერი უნდა დაანგრევო და ესე უნდა განავითარო ესე გამოდის. ხო, ანუ კი არ დაანგრევო, კერძოდ ყველგან აშენო საათ შესაძლებელი და ყველაფერი დაანჩენი დათრგუნდება, რასაც ეს ხელს ამას ხელს შეუწყობს, შეუშლის. ხო და ამიტომ დაუბალანსებელი განვითარებაა არ ვარ და არ არის სწორი და უნდა იყოს ყველა ეს ინტერესი ერთმანეთთან დაბალანსებული და ეროვნულ ღირებულებებთან აა დაკავშირებული და უნდა იყოს ერთიანი ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის ნაწილი. და აქ კიდე მეორე სხვა რამეა, იმიტომ რომ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას ჭირდება ცოდნა რა ხდება მეზობელ ქვეყნებში, როგორი აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური გეგმები, საჭირო არის ახალი ტექნოლოგიების ცოდნა და განვითარება, საჭირო ასევე ბუნების დაცვა ჩვენ, ანუ თანაბრად უნდა ვიმოძრაოთ ისე, რომ ჯერ მიუხვდეთ თუ აი ამის შენარჩუნებას რა ნაზავი ჭირდება ამ ინტერესებისა, ეს იდეალურ შემთხვევაში და ვცადოთ ისე განვითაროთ ეს ყველაფერი. აა ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმარტება შესაბამისად არის ესეთი, რომ ეს არის ენერგიის მოკლე და გრძელვადიანი ხელმისაწვდომა. ის რომ ჩვენ სხვადასხვა სახის აი რაც მე ჩამოთვალე, ელექტრობაც, გაზიც, სხვადასხვა ის პირველად წყაროები გქონდეს, ხელმისაწვდომი იყოს და შეგვეძლოს მისი მოხმარება, არა მარტო დღეს, არა მარტო ერთ საათი, არა მარტო რომელიღაც მომენტში, არამედ მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ხარესხიანი და უსაფრთხო და უწყვეტი მოწოდება. ხარისხიანი ნიშნავს, რომ ელექტრობას თავისი პარამეტრები ჭირდება. უსაფრთხო ნიშნავს, რომ მან არ უნდა დააზიანოს როგორც ესეთი ფიზიკური უსაფრთხოებას არ უნდა ეწოდოს, ასევე პოლიტიკურ უსაფრთხოებას არ უნდა დააზიანოს, ეკონომიკურ უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ. უცხოეთი ეს როგორც გითხარით ერთ-ერთი ასევე მთავარი პირობა ოპტიმალური და სამართლიანი ფასი. ფასი თუ ძალიან ძვირია, მაშინ ეკონომიკა ვერ ვითარდება, ვერ მოიხმართ და ასე შემდეგ. ის იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცამ უნდა არაბუნებრივად იაფად მოქცეს, მაგრამ არც ზედმეტი არ უნდა ვიხადოთ, უნდა ცადოთ და ვეძიოთ ის, რომ ის ფასი, რასაც ვიხდით, იყოს ოპტიმალური და იყოს სამართლიანი. და ერთი მნიშვნელოვანი რომ ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს ეროვნული ინტერესების, და ეროვნული ღირებულებების დაცვით. შეგეძლოთ აი წარმოვიდგინოთ როგორც ესეთი ეგაც ვაჩვენე გასლი, როდესაც აი ენერგეტიკული სისტემა, ელეს თქვა წარმოვიდგინეთ ელექტროენერგეტიკული სისტემა, სადაც ჰიდროსადგურები, თქო ელექტროსადგურები, მზის, ქარისადგურები, თავიანთ წილს და იმპორტი კიდე იძლევა ამ ენერგიას და სხვადასხვა ტიპის მომხმარებლებს იქიდან გააქვთ. აი ის ბალანსი რომლის ფარგლებშიც შეიძლება დონე მუშაობდეს ზევით ქვევით ისე რომ არც ერთი მომხმარებელი არ გაითიშოს ის აი სიმაღლეების ხოვა შეიძლება ჩავთვალოთ რომ არის სიღრმე ჩვენი ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას თუ რამდენს აიტანს მაგალითად დაკლებას აქედან ან თუ აქედან რომ დავაკლებთ აქ რომ უნდა გავაკეთოთ რომ დონე შევინარჩუნოთ აი ესეთი ფიზიკური ეს ანალოგია კარგი იქნება თუ გექნება ფხედულობაში. და ესე იგი, ენერგიის ხელმისაწვდომობა, უწყვეტობა, ხარესხიანება, ხარესხიანობა და სამართლიანი ფასი. როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი ჩვენს საზოგადოებაზე და აი ამ ეროვნულ უსაფრთხოების სისტემაზე? თუ კი ხდება შეწყვეტა ან დეფიციტი არის არასაკმარისი რაოდენობა არის, ან წვეტილობა, ან ფასეხდების გაზრდა ხდება, პირველ დარტყმას იღებს თვითონ ენერგეტიკული სისტემა. ანუ აქ ჩვენ უნდა გქონდეს გარკვეული მოქნილობის აა ასე ვთქვათ რეზერვების მედეგობის საშუალებები ჩადებული იმისთვის რომ აი ამ დარტყმამ პირდაპირ არ გამოიწვიოს ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და გარემოს და დარტყმა. პირველი რასაც უნდა მივახციოთ იმისთვის რომ ენერგეტიკული უსაფრთხოება დავისვათ ეს არის რომ ეს სისტემა უნდა იყოს მოქნილი მედეგი რეზერვებიანი დივერსიფიცირებული ისე რომ აი თითოეულმა ეს სხვადასხვა შესაძლო დარტყმამ ფასის გაზდა იქნება თუ რა იქნება თუ რა იქნება იმან პირდაპირ არ გამოიწვიოს აი საზოგადოებაზე ეკონომიკური დარტყმა სოციალური ეკვიღაც ადამიანების დატოვება გათხობის გარეშე ან პოლიტიკური დესტაბილიზაცია არ გამოიწვევს და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. მაგრამ ეს რომ არ გამოიწვევს, ამას ხდება უკვე აი მინდა ამ ორ წრეს მეაქციოთ ყოველდღე. ენერგეტიკული სისტემა, რომელსაც თავისი მეტეგობა ჭირდება და პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკური სისტემა. ანუ ჩვენი საზოგადოება თავისი ყველა კავშირებით, თავისი ყველა მონაწილეებით, ყველა ურთიერთობებით და ასე შემდეგ. თუ ეს სისტემა ძლიერია, მაშინ ენერგეტიკურ უსაფრთხოებას ნაკლები დარტყმა მიადგება. რასაც შეძლებს მაგალითად ენერგეტიკული შეწყვეტა ან დეფიციტი ან ფასის გაზდა ენერგეტიკულმა სისტემამ უნდა აიღოს თავის თავზე. შემდეგ რაც რასაც ის თვითონ ვერ მოერევა, უნდა აიღოს უკვე აი ამ სისტემამ ისე რომ მინიმალური ზიანი მიადგეს იმ ჩვენ თავალ ღირებულებებს, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა, თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ, რაც იქეცერა. აი ეს არის სქემა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე მაშინ, როდესაც გვინდა რომ ენერგეტიკული უსაფრთხოების შესახებ ასე უფრო საგნობრივად ვილაპარაკოთ. და ამის მაგალითებს ახლა მოგეყვებით. აი ეს არის 2006 წლის 22 იანვრის მდგომარეობა თუ ინვესტახსოს, როდესაც ეს არის პერიოდი, როდესაც ჩვენ მთლიანად ვართ რუსეთის გაზის მოწოდებაზე დამოკიდებული. და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ბოლო წელიწადი, როდესაც რუსეთზე ვართ დამოკიდებული, იმიტომ რომ შემდეგი წლიდან იწყება შახდენიზის გასაცავიდან ჩვენი გავლით გაზის მოწოდება და შესაბამისად ჩვენ უკვე აზერბაიჯანულ გაზის მიღების საშუალება გვექნება და ამ მომენტში 2006 წელს 22 იანვარს მთლიანად რუსეთზე ვართ დამოკიდებული. გაზით და ასევე ვართ დამოკიდებული კავკასიონის ხაზი განახეთ ერთ-ერთ იმაზე სურათზე ელექტროებითაც ძალიან ვართ დამოკიდებული და ეს არის ყველაზე ცივი დღე იმ იმ იმ იმ პერიოდის 22 იანვარი როდესაც უცბად აფეთქდა ეს გასაბენი რომელიც მოაწოდებდა გას და აფეთქდა გადამცემი ხაზი კავკასიონ ეს არ არის სწორი სურათი სხვა სურათი უბრალოდ შეჩავდა რა ვერ გადამცემი ხაზი საქცევ არ არის ხო და დავრჩით აა რა ვიცი მთელი თვე თვე ნახევარი დავრჩით სიცივეში ყველაზე ცივ ზამთარში გაზი არ გქონდა რა ვიცი ვისაც ახსოვს ეს პერიოდი საკმაოდ მძიმე პერიოდი იყო რატო გაკეთდა ეს რატო გაკეთდა და იმიტომ რომ რუსეთმა მოგვაყენა დარტყმა ჩვენ ენერგეტიკულ სისტემაზე რომელიც იმ პერიოდში იყო ძალიან მოწყობილი იმიტომ რომ CO და ერთი დიდი მოხმარება იყო მეორე რეზერვები და ალტერნატიული მიწოდების საშუალებები არ ქონდა და ფაქტიურად ამ სისტემამ შეიძლება თქვა რომ თითქმის კოლაფსი განიცადა იმიტომ რომ რეზერვები არ იყო და არ და რა მოხდა? მთელი დარტყმა გადავიდა ეკონომიკაზე, საზოგადოებაზე, პოლიტიკურ ურთიერთობებზე, გარემოზე, იმიტომ რომ დღეს მე ვადაკეთ და ჩეხვა დავიწყეთ და აი ამ სისტემამ, სოციოპოლიტიკურმა სისტემამ უკუ რეაქცია ესეთი გააკეთა, რომ ამას ეროვნულ ინტერესებს ზიანი მინიმალური მიეთ რატო გააკეთეს ეს? გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი შეეცვალათ, ხო? გადავეყვანეთ რუსეთის ორბიტაზე, შევეყვანეთ იქ აა რა ქვია იმას, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა ერთობაში, ასე ვთქვათ, რუსეთის გაერთიან და არ გქონოდა ევროპისკენ აა ჩვენი ასე ვთქვათ მისწრაფებები, აი მის აწინამდებ გაკეთდა. მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ აი ამ სისტემამ კარგად იმუშავა საზოგადოება გაბრაზდა პირიქით და შეიკრა და ამან გადაგვატანენა ის, იმიტომ რომ იქ როს სისუსტე ყოფილიყო თქვა უფრო ესეთი პოლიტიკური არეული ქვეყანა და ამ შემდეგ ხო მაშინ შეიძლებოდა რომ აი პოლიტიკური არასტაბილობის გამო თქვა მართველ იმას მიიღო გადაწყვეტილება რომ რუსეთის დანებებულიყო ასე თქვა ხო მაგრამ პერიქით ესეთი რამე არ მოხდა. აა ეს არის უბრალოდ ეხლა ამ პირდაპირ ამასთან არ არის კავშირი, მაგრამ 2008 წლის ომის დაბომბვის სურათია. ეს არის ჩვენს ტერიტორიაზე გამავალი აზერბაიჯანიდან ბაქოში, იმაში ბათუმში, ბათუმეთ, ფოჩი მიმავალი დასავლეთის მილსადენის, ავტობუსადენის მიმდებარე ტერიტორია. ეს მაშინ რუსეთმა დაბომბა ალო მეგობრებო როგორ ჩანს ბატონ მურმანს ტექნიკური ხარვეზი აქვს და ახლავე შემოგვიერთდება ტექნიკური ხარვეზი ხომ არ აქვს ბატონ მურმანს? კი კი როგორც ჩანს ტექნიკური ხარვეზია და ახლავე შემოგვერთდება მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით. ნუ ვუკავშირდებით ახლა ბატონ მორმანს და უახლოს მომავალში მალევე დაგიბრუნდებათ. გონი ბატონი მურმანი ვეღარ ახერხებს შემოსვლას, იმიტომ რომ ვერ ვუკავშირდები ალბათ რაიმე სახის ტექნიკური ხარვეზე აქ. აა დავალოთ 1-2 წუთით და თუ ვეღარ შემოვიდა, მაშინ დავასრულოთ შეხვედრა. დავალოთ 1-2 დაუბრუნდი, გესმით? აი ეს იყო ახლა კარგი მაგალითი ენერგეტიკული უსაფრთხოების დარღვევისა, იმიტომ რომ დენი გამეთიშა სახში რატომღაც არ უცი რატო. ანუ ეს არის მომხმარებლის დონეზე ენერგეტიკული უსაფრთხოება, იმიტომ რომ გონია რომ ახლა ქვეყანაში და აი მაშინ რა ქვია, ჩემს უბანში ენერგეტიკ ენერგიის ნაკლებობა იყოს, არის ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემა. მოდით ისევ გაგიზიარებთ ეკრანს და საერთოდ კარგი იქნება თუ კი ვინმე აი თქვა ეკა ანუ ვიღაცა ხმას შემაშველებს ხოლმე იქიდან რომ მეწოდინება რომ მოდმევ კონტაქტზე ვარ თორეს ხონაერად ცოტა მეჯერს სიმართლე გითხრათ მონოლოგის წარმართვა დიახ ისმის ბატონო მომან ჩვენ თუ გესმით ჩვენ ჩანს ეკრანი ვინმე მითხრას თუ შეიძლება ან მომწერეთ ეკრანი ჩანს ჩანს არის ისმის ბატონო მომა ჩვენი ხმა არ გესმით? გესმის ჩანს მაგრამ ეს ახლა არის? სამნოლებს კი ბატონო გავით. მადლობა მოდი დაუბრუნდეთ ესე იგი ჩვენ პრეზენტაციას ხო რაზე ვლაპარაკობდი რომ აი აა ანუ იმ პერიოდში ამან გამოიწვია საზოგადოების პირიქით კონსოლიდაცია და სახელმწიფო უსაფრთხოებას იმ ხელა ზიანი არ მიადგა. რა იქნება დღეს, არ მოვიდგინოთ, აბა, დღევანდელ საზოგადოებაში როგორ მოხდება ეს? ამაზე თუ გვაქვს პასუხი. ეს ესე ვთქვათ, რიტორიკული შეკითხვა, ამაზე ხო პასუხს ნამდვილად არ გთხოვთ, მაგრამ ეს გქონდეთ თავში. აა როდესაც ჩვენი საზოგადოება ეხა მე რასაც ვაკვირდები და შეიძლება ზოგი დამეთანხმოს ზოგი არა რომ არის საკმაოდ გახლეჩილი საკმაოდ პოლარიზებული დაპირისპირებული დეზორიენტირებული არ ვიცით საერთ ვიდეოთ რა გვინდა ა ვირა უნდა აკეთოს არის პოლიტიკური კრიზისი პარლამენტი და ეს ოპოზიციის პრობლემები არის პოლიტიკურად მოტივირებული მეზობლები ყავს თქვა რუსეთის პოლიტიკა აზერბაიჯანს თავის ინტერესები აქვს სომხეთს და თურქეთს. ანუ საკმაოდ ძიმე გარე პოლიტიკური ფონიც გვაქვს, ჩვენი შიგა მდგომარეობა საკმაოდ დაძაბულია, პანდემია არა გვაქვს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების ანალიზის მართვის სისტემა არ არის კარგად ჩამოყალიბებული. ეხლა რომ მოხდეს შეწყვეტა, ან შეწყვეტები, ეხლა ესე უხეშად ალბათ არავინაგეთ რამეს არ გააკეთებს, მაგრამ შეიძლება იყოს ესეთი რამე, ესეთ რაიმე მიჭირს და შეიძლება ვერ მოგაწოდოთ, ან შეიძლება რაღაც ავარია მოხდეს, იქ ან რაღაცა ესეთი თუკი შეიქმნა ჩვენ ქვეყანაში ენერგეტიკული პრობლემები, როგორ უპასუხებს ამას ჩვენი საზოგადოება? ვართ თუ არა ამისთვის მზად? თუ ვართ, ასე ვთქვათ, ისე დაპირისპირებული, რომ აა ეს უფრო მეტ პრობლემებს გამოიწვევს და მე ეროვნული უსაფრთხოების ზიანს მოიტანს. აა მინდა რომ აი ეს რაღაც გამახსენდა გერასიმოვის დოქტრინა არის ესეთი აა ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ мама რომელსაც ხშირად ახსენებენ ვთქვათ საერთაშორისო კონფერენციებზე, უსაფრთხოების კონფერენციებზე და ამ შემდეგ მას აქვს აი ესეთი გერასიმოვის დოქტრინა ქვია და აი რამდენიმე წინადადება ამოვიღე იმ სტატიიდან. ეს არის ერთი акцент используемых методов. ჯერთი რომ არასამხედრო ღონისძიებების წილი არის ძალიან გაზრდილი სამხედროსთან შედარებით. თუ რომელიღაცა დაპირისპირებულ ქვეყანასთან გაქვს დაპირისპირება და რა უნდა გააკეთო ეს არის რუსეთის დოქტრინა მოგეხსენებათ ანუ არა სამხედრო სამხედროსთან 4 4 ერთთან არის თქვათ ну რა ერთეულებში ვერ გეტყვით მაგრამ ძალის ხმევა არა სამხედროზე უფრო არის გადატანილი და ის უფრო ეფექტიანად ეფექტიანად იწლება ვიდრე სამხედრო ორგანიზებები. А Цитата. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных, других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Это вот Мере айквавит арикида использование спил сил операции, так, так, так, противостояние территории государства, также информационное воздействие, формы и способы которого постоянно совершенствуются. და აი ამის შესახებ არის ესეთი სტატია, სადაც აი პირდაპირ წერია, რომ можно переворачивать внутренние дела целых стран с ног на голову с помощью одной лишь информации. Так, ац არის აი ინფორმალური სოციალური მედიის შესახებ ასევე არის ნათქვამი. ეხლა მე არ გახლავართ უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების მწოდნე და სპეციალისტი, მაგრამ აი რასაც აქ ხედავ, ხო, აი ამ ამ სტატიაში რაღაცებს მაგონებს ჩვენ ქვეყანაში. მე ვერ ვიტყვი ეს ამათი გაკეთებულია, ან ჩვენი ჩვენ თვითონ დავმართეთ ჩვენ თავს, მაგრამ აი სურათი საკმაოდ მძიმე შთაბეჭდილებას ტოვებს და საჭირო არის მე მგონი რომ არ დავემგონოთ ამის მსხვერპლებს აი ასეთი ესეთი დოქტრინის მსხვერპლებს და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას ამაში თავისი როლი აქვს და თქვენ წარმოიდგინეთ ის დაპირისპირება ჰიდროსადგურების გარშემო იქნება თუ სხვა ობიექტების გარშემო ისიც არ უნდა გადაიზარდოს ისეთ საშიშ მოვლენებში, რომელმაც შეიძლება ეროვნულ უსაფრთხოებას მიაყენოს ზიანი. ამისთვის არის გასაკეთებელი ხა ანუ კონკრეტულად ჰიდროებზე ალბათ დღეს იმდეს ვერ ველაპარაკებთ, მაგრამ ენერგეტიკული უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად არის ბევრი რამე მიმართულება მთავარი. იმპორტ დამოკიდებულება ეტაპობრივად უნდა შევამციროთ, რომ მეზობლებზე არ ვიყოთ ისენ ძიმად დამოკიდებული და უნდა გავაკეთოთ დივერსიფიცირება რისკების. ა გასაგებია რომ თქვათ რუსეთიდან მოწოდება ბევრად უფრო დიდი რისკის შემცველია ვიდრე აზერბაიჯანული მოწოდება, მაგრამ 100%-იანი და 95%-იანი დამოკიდებულება ამ მეორე ქვეყანაზეც არ არის კომფორტული მდგომარეობა. აქ არის ახალი გზების აღზრდები და შესაძლებლობები. უნდა განვითარდეს შიგა შესაძლებლობები გასაცავის, უნდა მშენებლობა დასრულდეს. ჰიდრომააკუმულირებელი საბურის მშენებლობა არის დასასრულებელი. განსახორციელებელი იმისთვის, რომ ჩვენ შევფნათ შიგა რეზერვების შიგა მეგობრებო, ხმა გესმით? დიახ. ბატონო, მურმან, ხმა გესმით? ანუ მგონი ჩვენი ხმა არ ესმის. ბატონო მურმან ბატონო მურმანს ხმარ არის ხმარ არის მის ბატონო მურმან ჩვენი ხმა გესმით? კიდევ ერთხელ გიხსენებ. აა, კი, ახლა ის. კარგი, გამშემოდი. დიდი გულში ხალხო რა ვიცი, აბა ესეთი ტექნიკურად კითხოს ასე ვიყავი ხოლმე და ახლა. მოკლედ, ჩვენი უსაფრთხოება წარმოედგინეთ როგორც ასეთი ციხესიმაგრე, რომელსაც ბევრი ხვრელები აქვს კედლებში და არის საკმაოდ დაბალი კედლებით. ჩვენ უნდა ავამაყოთ ეს კედლები რაც შეიძლება და ეს ხვრელები უნდა ამოვაწოთ და სამწუხაროდ არა გვაქვს ისეთი ფუბუნება, რომ ერთი ღონისძიებით ეს მოახერხოთ. ეს არის მუდმივი ძლევადიანი დატვირთული, დაძაბული სამუშაო პროცესი და ეს მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს. უნდა აი რაც შეიძლება ავამაღლოთ კედლები და აი ეს ყველა ხვრელები უნდა ამოვასოთ. აქ არ მუშაობს ის, რასაც ხშირად გვეუბნებიან, რომ ეს არ გააკეთო, ის გააკეთე. კარი აშენე და არა ჰიდრო, ენერგოეფექტურობა და იცავენ ენერგოეფექტიანობა სწორი სიტყვა და არა ვთქვათ მე მეტი ელექტროენერგია ან შემოიტანე გარედან ან აისექენი და ისექენი არაფერი ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რაც შესაძლებელია იმისთვის რომ ჩვენი შევამციროთ გარე დამოკიდებულების რისკები, ავამაღლოთ მედეგობა სისტემის და რაც შეიძლება ესეთი ციხე არ კონდეს, არამედ კონდეს ბევრად უფრო უსაფრთხო და დაცული. ამაღლება არის მუდმივი და ერთობლივი მუშაობაა და რაც მთავარია, როდესაც ესეთი რთული ამოცანა გაქვს, საჭირო არის ამის სტრატეგიული გეგმა. აი ხო მოდეთ გადავდეთ კიდე რა აგონიზებები არის ამისთვის განსახორციელებული. რომ საჭირო არის სტრატეგიული მართვის ხარისხის და გამჭვირვალობის გაუმჯობესება. აა სამწუხაროდ ჩვენი ტრადიციულად ჩვენი მთავრობები დაწყებული რა ვიცი ყველა მთავრობა ენერგეტიკაში მაინც და მაინც გამჭვირვალობით ვერ გამოირჩევა და გვერდს გადაწყვეტილებების მიღებით, გვერდს პროექტების მინიჭების და გადაცემის, გვერდს შემდგომ მიმართვის და ასე შემდეგ და ეს არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რაც ქმნის скептиკურ დამოკიდებულებას. ეს ქმნის ეჭვს ეს ქმნის არა თანამშრომლობის წინაპირობებს და ეს არის ამოსაფრელი თან ეს არის ამოსაფრელი მაღალი პროფესიული მომით და არის ამოსაფრელი მეტი გამჭირვებული არ არის გამერანი რეგულირების ხარეში ასევე პრობლემატურია, მე თქვენ ტარიფებზე გელაპარაკეთ, აქაც არის ბევრი გამჯობესება საჭირო, გამჯობალობა მეტი და გასაგები გადაწყვეტილებების მიღება. სამწუხაროდ ჩვენ ენერგეტიკული კანონმდებლობა, რომელიც მეორე ხანებში შესულა მოხდა, ცოტა ხარვეზების შეტანაშია და აი ესეთი რამები უნდა იქნას ამ ჩვენ არა გვაქვს კვლევები, არა გვაქვს ანალიზი, რომელიც შეაძლებინებს აი ამ სტრატეგიულ პროფესიულ გადაწყვეტილებებს გადაწყვეტილებების მიღებებს და საჭიროა ამ საქმის თავის ადგილზე დაყენება. ცოდნა, კვალიფიკაცია, мотиваცია კადრების ამენს იქ მუშაობს. კანონების ხარესხი და მათი აღსრულება. აი ეს ყველაფერი არის ყველაზე დიდი საფუძველი, რაც გაუმჯობესების შესაძლებლობას მიწევს. და მე აი აქ მინდა გაჩვენოთ, რომ პასუხისმგებლიანი პოლიტიკა ასევე პასუხისმგებლიან პროტესტს შექმნის და თუ ამას ვერ მივაღწევთ, იქნებით იმდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში წავალთ. ჩვენ გვაქვს რა გარკვეული საშუალება, რომ ვინ უთერთობა დაავამყაროთ სამინისტროსთან და ვიცით რომ თქვათ არის იქ გარკვეული კარგი მუშაობა მიმდინარეობს ახლა ახალ სტრატეგიებზე, გეგმებზე და ასე შემდეგ და ეს პროცესი უნდა მაქსიმალურად განვავითაროთ და გამოვიყენოთ და ანალოგიურად უნდა დავაკეთოთ მეორე მხარეს მინ მათთან ვინც ახლა თქვა იგივე აი ამ ჰიდროსაბურების წინააღმდეგ პროცესს გამოთქვამს და ასე შემდეგ რომ იქაც გადავიყვანოთ ურთიერთობა უფრო საქმიან ობიექტურ საფუძველზე ეხლა რა შესაძლებლობები არსებობს? უნდა გამოვითაროთ ქარიმზე და ასე შემდეგ, ისინი ერთმანეთის შემოსებელი არიან, დამოუკიდებლად ქარიმზე ვერ განვითარდება, მას ჰიდროსადგურები ჭირდება და ძირძელად ჭირდება წყალსაცავიანი ჰიდროსადგურები. ენერგოეფექტიანობის პოტენციალი არის გასავითარებელი, ის მოხმარება ენერგიის, რომელსაც ჩვენ ახლა გვაქვს ძალიან ძირძელად არა პროდუქტიული და პლანგველობითი, ეს უნდა გამოსორდეს. წაღისეული საფლობის ზებნაძიება და გამოყენება, სატრანზიტო პოტენციალი ჩრდილოეთ სამხრეთი აღმოსავლეთ დასავლეთ ყველა მიმართულებები. აა საკმაოდ შორს წაგვიყვანს ახლა აი ამ ყველაფრის ჩამოთვლა. იმპორტის დივერსიფიკაცია, საკუთარი განახლებადი რესურსების განვითარება აა აფხაზეთთან აი ეს და სვანეთში ურთიერთობების დაალაგება, გაზის საცავის აშენება აა და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი საბაზრო სიგნალების ჩამოყალიბება და აი ამ საზოგა ამ პროცესში ყველაფერში კიდე აი ეს შიდა დაპირისპირება არის მოსაშორებელი და ამის საფუძველი შეიძლება იყოს მხოლოდ პროფესიონალიზმი, მხოლოდ ობიექტური ინფორმაცია, კვლევები, გამჭვირვალობა და პასუხისმგებლიანობა ყველა მხარეს. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოების ეს არის ჩვენი წევრობა ენერგეტიკულ გაერთიანებაში და ევროკავშირის აპრობირებული კანონმდებლობის სისტემის შემოღება, ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს დახმარება იმაში, რომ ჩვენი ენერგეტიკული სექტორი გამართოთ, ჩვენ მივიღეთ ხუთი ძირითადი და კიდევ რამდენიმე კანონი, ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზრის ბაზრის კანონმდებლობაზე, ენერგოეფექტიანობის კანონმდებლობა, განახლებადი ენერგიის ენერგოეფექტიანობაში ცალკე შენობების კანონია, წესების დამუშავება ხდება კლიმატის და ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის დამუშავება ხდება ევროკავშირი გვეხმარება ეგრეთ წოდებული საერთო ინტერესების პროექტების განვითარებაში გვეხმარება რეგულირების ხარისხის ჩამოყალიბებაში პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაში. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ძალიან აქტიურად უნდა გამოიყენოთ და არ უნდა შევბღალოთ, იმიტომ რომ გეუბნებით აგარეთ კანონი რომელიც მივიღეთ 19 წლის დეკემბერში ივლისში უკვე ორი მახინჯის ცვლილება არის შეტანილი და ეხლა უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს ეს უკან. კი ბა ჩატში გეკოს ნახავ. შემდგომი ნაბიჯები, ესე იგი ჰიდროელექტროსადგურების გარშემო მიმდინარე დაპირისპირება ეს ერთ-ერთი წვავე პრობლემა გადავაყვანოთ სამუშაო გარემოში. ჩამოყალიბდეს ენერგეტიკული სტრატეგია სანდო, ჩამოყალიბდეს ასევე გარემოსდაცვითი და ჰიდროენერგეტიკის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, კვლევები, ანალიზები, ასე შემდეგ პროფესიული მუშაობა და დაჩქარდეს უნდა რეფორმა და დაცული იქნას მისი სიმთელე. დასკვნები, ესე იგი, არასწორია ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება არასწორი და ჯერთი ის ვერც მიიღწევა მარტო ჰიდროენერგეტიკით და აი საჭირო არის მასზე მუდმივი მუშაობა და კვალიფიციური კომუნიკაცია. აა საზოგადოებრივი ძალები უნდა იქნას მიმართული არა შედეგებთან საბრძოლველად, არამედ სისტემების შესაქმნელად, ჩამოსაყალიბებლად, რომ სწორი მექანიზმები ქონდეს, რომელიც შეგვაძლებინებს პროგრესს და განვითარებას. და ეს უნდა მოხდეს დიალოგის და მდგრადი განვითარების პრინციპების გამოყენებით. შეიძლება მე ცოტა ისეთი მხადაგებლის როლი ავიღე ხოლმე, მაგრამ ობიექტურად სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ეს არის სწორი ძა და ამიტომ ამას უნდა თვალი გაუსოროთ და უნდა გამოვყენოთ მდგრადი განვითარების პრინციპები, რასაც აეროს პრინციპებია, ჩვენს გვაქვს ეს მიღებული, ეს არის სოციალური გარემოსდაცვით ეკონომიკური საკითხების დაბალანსება და ამის განხორციელება დიალოგის ჩართული მხარეების დიალოგის საფუძველზე. და აი ამ მდგომარეობიდან, როდესაც ჩვენ ახლა ბევრი ყავს ისინი მებრძოლები, რომლებიც ებრძვიან დრაგონს და სხვადასხვა მხრიდან არიან ეს მებრძოლები აგვერეთყვე რომ ერთი არის მაინც და მაინც ერთი მხარე გარონის დამცველი და იქედან თო ყველა მხარეს არის მართალი ხალხი რომელიც მეორე მხარეს გრაპონს მებრძვის და აი შიდა ბრძოლაში ვართ ჩაბმული იმის მაგივრად რომ აი ცოტა უფრო ესეთ რა ვთქვი ამ კონსტრუქციულ გადაწყვეტებზე მივიდეთ და საით საით კენემე დავიძრათ და ამას ჭირდება ბევრი ფიქრი ბევრი ანალიზი, ბევრი გულწრფელობა, გამჭვირვალობა და ეს იქნება ძალიან სწორი განვითარების გზა. მოდით ახლა ნახავ იმაში რა ხდება ჩატში. მოგესალმებით, იმპორტიორი ქვეყნები მეტწილად 20 წელს აზერბაიჯანის ელექტროენერგიას მოეხმარდით, რომელიც მოცემული ქვეყნიდან ყველაზე ძვირია დაახლოებით 6 ცენტი. როგორც მახსოვს რა, ენერგეტიკული პოლიტიკა გამომდინარეობს აქედან, რატომ არ შემოგვაქვს მეტი ელექტროენერგია თქვა თურქეთიდან, რომლის ფასიც 4 ცენტია. აზერბაიჯანში 4-6 ცენტი ეხლა არ არის მე როგორც ვცი უფრო ნაკლები ეს არის რაღაც 4 ნახევარი უნდა იყოს აზერბაიჯანში თურქეთიდან 39 არის თუ არ ვცდები ისეთ რა არის მე მაგას ვერ გეტყვით იმიტომ რომ მე ამ პროცესებში ჩართული არავარ გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება ეს სწორედ აი ეს არის ერთ-ერთი საჭიროება რეფორმა უნდა მოხდეს ისე რომ გამჭვირვალე ბაზარი ჩამოყალიბდეს ამ ბაზრის რაღაც ენაპირობები ხა იქნება მის ჩამოყალიბება ხდება მაგრამ ეს უნდა იმპორტის პროცედურები უნდა იყოს სრულად გახსნილი მე მაგალითს გეტყვით იგივე ენერგეტიკული გაერთიანების და ჩვენთანაც გარდა ელექტრობისა სხვა მაგალითს გეტყვით გაზში ისევე როგორც ელექტრობაში რუსეთიდან აზერბაიჯანში შემოტანისას, ხო, არის შუალ შუამავალი კომპანიები, რაღაც გამოძიებებიც იყო ამის შესახებ. და შუამავალი კომპანიები, რომლებიც აზერბაიჯანის ან რუსეთის სახელმწიფო კომპანიებთან ხდება დადება საერთო საწარმოების ჩამოყალიბება, რომლებიც ოფშორებში არიან და ასეთი არის გაზის სექტორშიც. ხო და მე ესენი მონაწილეობენ როგორც შუამავლები ამ დროს რა არანაირი შუამავლობა რეალურად არ არის საჭირო იმიტომ რომ იმ ორგანიზაციების სათავო ოფისებიც და მათი წარმომადგენლობებიც ადვილად ხელმისაწვდომია და ხელშეკრულებებიც ადვილად შეიძლება დაიდოს. ანალოგიური პრობლემა იყო მოლდოვაში და არ არსებობდა გამჭვირვალე კანონმდებლობა ელექტროენერგიის იმპორტისა. ამიტომ იქაური ელიტები ამით ისარგებლობდნენ შოლედურ კომპანიებს ამყარებდნენ რომლებიც მეორე შესაბამისად თავის წილი მიქონდათ მოგებისა და ეს მოგვარდა იმითი რომ ჩამოყალიბდა გამჭვირვალე კანონმდებლობა ენერგიის იმპორტისა და შეიქმნა საზედამხედველო საბჭო რომელშიც მონაწილეობას იღებდა იღებს ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნო. ამიტომ ეს პრობლემა ამ ესეთნაირად უნდა მოგვორდეს. უნდა შეექმნას გამჭვირვალე წესები და სწორედ აი ამ როდესაც მივლაპარაკობ რომ შედეგებს კი არ უნდა ვებრძოლოთ არამედ მიზეზებს, აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი. აა თუ შეგიძლიათ აუხსნათ რას ნიშნავს LCP გეგმა ენერგეტიკის სფეროში და საქართველოს შემთხვევაში აა LCP არ ვიცი მე პირველად მონაწილეობა მივიღე ეს არის list cost plan plan ანუ უმცირესი ღირებულებების გეგმა ეს პირველად განხორციელდა საქართველოში 1998 წელს და მე გახდით მაგ პროექტის ქართული პროექტის მენეჯერი უნდა გითხრათ და დღემდე ვამაყობ ამ სამუშაოთი. აა least cost plan ნიშნავს ესეთ რამეს, როდესაც ვთქვათ ენერგეტიკის განვითარება გვინდა და გვაქვს ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა. ეს შესაძლებლობები არის ვთქვათ 15 პროექტი ჰიდროენერგეტიკული, 10 პროექტი თქოენერგეტიკული, ქარის და მზის პროექტები ერთ ადგილას, მეორე ადგილას, სხვადასხვა სიმძლავრის, სხვადასხვა შესაძლებლობების, ასევე ენერგოეფექტიანობის ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობა. როდესაც გზელვადიან გეგმას აკეთებ, უნდა მიხვდე აი ამ მთელი მრავალფეროვნებიდან რა ნაკრები უნდა ამოარჩიო იმისთვის, რომ ოპტიმალურად მოხდეს განვითარება. ამიტომ უყურებ ფასების თვალსაზრისით, მთელი აი ამ პერიმომავალი თქვა 20 წლის განმავლობაში ჯამური ღირებულება ოპერირებისა ამაში იმპორტის ფასებიც იგულისხმება, საწვავის შეძენის ფასებიც იგულისხმება, იგულისხმება საეკლოპაციო ხარჯები, რემონტები, აი ყველაფერი ეს ყველა ეს ღირებულებები უნდა შეიკრიბოს და გადმოითვალოს დღევანდელ ღირებულებას და რა რომელი ნაზავიც გამოვა ყველაზე ოპტიმალური, აი იმ სცენარს ქვია list cost plan და ეს არის ხოლმე საფუძველი ენერგეტიკული დაგეგმვისა, რომლის საფუძველზეც მე ხდება გადაწყვეტილებების მიღება თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს პირველ რიგში, მეორე რიგში, რომელ წელს, რომელ შემდეგ. აი 98 წლის გეგმის პერიოდში ყველაზე მომგებიანი და სწორი გზა იყო, რომ იმ პერიოდში უნდა გაკეთებულიყო ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია ჯერ, ჩვენ მარტო ელექტრობაზე დავაკეთეთ ეს სამუშაო, შემდეგ სხვადასხვა სადგურები და მინდა გითხრათ, რომ э, მიუხედავად იმისა, რომ ხუდონი მაშინ იყო შეტანილი როგორც ერთ-ერთი ესეთი ფავორიტი პროექტი, ნამახვან ჰესის პროექტი უფრო ოპტიმალური აღმოჩნდა და უფრო ადრე იყო გაკეთება ოპტიმალური ამ გეგმის შესაბამისად. так, შემდეგი კითხვა მეც მომხრევარ ენერგოუსაფრთხოების მათ შორის ესების მშენებლობით. მაგრამ ერთია ბუდიში, ერთია ტექნიკური მხარე, რომელიც თქვენ კარგად საუბრობთ, მეორე იურიდიულ პოლიტიკური, ამდენდას ნორვეგია ხშირად გამოიყენება როგორც დადებითი მაგალითი, მე ჩავხედეს კაპიტაში და ნახე რომ 90% არის საჯარო სახელმწიფო საკუთრება, ხოლო 10 კერძო საკუთრება. ძირითადად ეროვნული კომპანიების. ჩვენთან პირიქითა, თავი დავანებოთ იმას, რომ ფას გვიზრდის არსებული კონტრაქტები, და შევხედოთ კონტრაქტებს მაგალითად ნამახვანის აა შემთხვევაში, კერძო კომპანიას არანაირი ვალდებულებები არ აქვს 15 წლის შემდეგ ჩვენ მოგვაწოდოს ელექტროენერგია რამდენადაც შეესაბამება. აქ ბევრი საკითხი წამოჭერით თქვენ. ერთი ნორვეგიამ როგორ აშენა ეს ჰიდროელექტროსადგურები და თავისი აი ეს რო განახეთ 600%-იანი უზრუნველყოფა რო აქვს თავისი ენერგომოხმარების, ხო? აა როგორ და მას აქვს უდიდესი მარაგები ბუნებრივი გაზის ამ წიაღესეული სათბობის დიდი მარაგები აქვს რომელსაც ყიდის და მთელ ევროპას ამარაგებს იმ თანხებით ნორვეგიამ ააშენა ჰიდროელექტროსადგური ის სახელმწიფო არის ევროპაში ალბათ უმდიდრესი სახელმწიფო არ ვიცი ხაზოსთან შემდეგ არა შიგა ფასები ხელფასები პენსიები ასე შემდეგ ალბათ ყველაზე მაღალია მთელ ევროპაში. ანუ ნორვეგია არის უმდიდრესი ქვეყანა. ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა, რომელიც ეხლა გავხდით მაღალ შემოსავლიანი განვითარებადი ქვეყანა. ჩვენ თავრობას როგორ გეჩვენიათ რომ ფული თუ აქვს ის ფული დახარჯოს ჰიდროსადგურის აშენებაზე თუ მაგალითად განათლების სისტემა გაუმჯობესოს, რომელიც ძალიან ცუდღიში ვარ. თუ ეს მოახმაროს ჩვენი სამხედრო პოტენციალის და თავდაცვის პოტენციალის გაუმჯობესებას, თუ რა. მე ისე ისეთ რა არის ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ ერთი შეხვედრა ეკონომისტებთან, პოლიტიკოსებთან ერთად, რომ ამ საკითხებზე უფრო ჩაღრმავებულად ვილაპარაკოთ, მე არ მინდა თითი სპეციალისტობა დავიბრალო, მაგრამ მე მგონია რომ აქ არის პრობლემა იმაში რომ ჩვენ სახელმწიფოს არ აქვს ესეთი ფუფუნება ჩვენ გვჭირდება განვითარება განვითარება ნიშნავს ეკონომიკის ზრდას ეკონომიკის ზრდა ნიშნავს გარე ფულის შემოწმას ჩვენ ქვეყანაში რომელიც მე იბრუნებს ჩვენ ქვეყანაში და შეგვიქმნის განვითარების შესაძლებლობას ამიტომ აა სხვა გზა არ აქვს, თორე ჩვენ რო ნორვეგიას ავიწყოთ, იძრები ვიყოთ, ალბათ დაგეთანხმებოდით და მაგულად დაგეთანხმებით, რომ ეგრე ჯობია. მაგრამ ხო, ეხლა რაც შეიძლება კიდე აქ ერთი შეკითხვა არის, არენაერი ვალდებულება არ აქვს 15 წლის შემდეგ. ეხლა რატო უნდა კონდეს 15 წლის შემდეგ ვალდებულება? ეს არის კომპანია, რომელიც იმედია არ არის პოლიტიკური და ძალით არ გაიტანს ჩვენ იმიდან ელექტროენერგიას არამედ იმოქმედებს ბიზნესის იმითი მიზანშეწონილობის საფუძველზე თუ ჩვენ გვექნა ნორმალური სწორი ფასები იმან უნდა გაყიდოს ჩვენთან იმ ფასებში რა ფასებიც იქნება და აი ამ 15 წელს შემდეგ ერთი რა ხდება რომ 15 წელს ავარაუდოთ ეს არის ის პერიოდი, რა პერიოდშიც ეს კომპანია გაისტუმრებს ბანკის ვალებს. და ამის შემდეგ მას უკვე ექნება საშუალება, რომ ფასები თუ იქნა კონკურენცია ფასებზე იმოხშაო, იმოქმედოს ისე, რომ დააკლოს ეს ფასები, იმიტომ რომ ამ პერიოდის შემდეგ მისი წესხები გასასტუმრებელი და ეს სავალდებულო ხარჯები იქნება ნაკლები და დანარჩენი შევა ჩაოლებრივ კონკურენციაში. აქ მე აი ამის საშიშროებას რო ეხლა ეს დომაინს გაიტანენ გარეთ თუ ჩვენთან ნორმალური ფასები იქნა. არა, მას როგორ კიდე თუ არა. ახალი ჰესების შემთხვევაში გასაგებია ჩვენ არ შევძლიათ მთლიანად დაფინანსება და აღარ გვაქვს კვალიფიკაცია, მაგრამ საკონტროლო პაკეტები მაინც ხომ უნდა გქონდეს, რომ რეალურად ვისაუბროთ უსაფრთხოებაზე, კონტრაქტებს, რომელსაც აღარ დაგემთავრებენ. კარგით. ერთი რამ. აა აქაც იგივე პრობლემაა. საკონტროლო პაკეტი რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ თქვენ იღებთ მის დაფინანსებაში მონაწილეობას, ანუ ისე ბრუნდებით იგივე ადგილას, ხო? ქუაშიერება ისე რომ საკონტროლო პაკეტი დაუტოვოთ უფასოდ. ეხა აქ არის შეკითხვა რომ რამდენად გამართლიანებულია მიწის უფასოდ გადაცემა ასე შემდეგ ასე შემდეგ. აი ეს ყველა შეკითხვა რო არიყოს ბევრად უკეთესი და უმჯობესი იქნება რომ ჩვენთან ჰესების ახალი პროექტების ინიჭება ასე ვთქვათ და გადაცემა ხდებოდეს გამჭვირვალე ტენდერის საფუძველზე. მაშინ აი ეს ყველა პრობლემა მოიხსნება. ანუ ჩვენ გვეწოდინება, რომ ერთი რამ ჩვენ ვიცით, რომ ენერგია გვჭირდება ელექტროენერგია. თუ გამოაცხადებთ სწორ და გამჭვირვალე ტენდერს, მოვიწვევთ ბევრ სტრატეგიულ ინვესტორს, ნიშნეი სტრატეგიული არის ინვესტორი, რომელსაც აქვს გამოცდილება, რომელსაც აქვს რესურსები, ტექნოლოგიების ცოდნა და სწორი мотиваცია, ბიზნეს мотиваცია, ხო? აი ესეთ რამეს თუ გავაკეთებთ, მაშინ აი ეს ყველა შეკეთები, რასაც თქვენ გძანებთ, აღარ იქნება მე მგონია სწორი, იმიტომ რომ ფლობელის ასე ვთქვათ, მოქალაქეობა არ არის არაფრის განმაპირობებელი, შენ თუ გაქვს სწორი სისტემა აწყობილი. სწორედ ისევე ეხება ეს მაგალითად გასპრომიდან და აზერბაიჯანიდან გაზის შესყიდვა. შენ თუ გაქვს გამჭვირვალე შესყიდვის პირობები, აქაც აკეთებ ტენდერს, არის ბაზარი და კონკურენციაში ჩააყენება ორ მხარეს ერთმანეთთან. მერე გაზპრომიდან იქნება თუ აზერბაიჯანიდან იქნება ეს გაზი, ამას უკვე არავითარი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აღარ აქვს. თავარია რომ სწორი სისტემა უნდა ყოფილიყო. ხო. მოკლედ როგორც ჩანს მეტი ისენი აღარ არის. რატომღაც ვერანაირ ხმას ვერგებულობ ვერავისგან და რა. ახლა გესმით ბატონო მურმან? ვაი, გათიშურო ხან ახლა. აი ანუ გესმით ახლა? ახლა მესმის. ძალიან კარგი. ჩატში დაიწერე კიდე რაღაც შეკითხვები და იქნებ მასაც გავსვით პასუხი. საუბრობთ აქამდე, კარგი, თები ჩატში 4 შეკითხვა. დაიმ. აა პრეზენტაცია არის არ ჩანს პრეზიდენტაცია. თქვენი აზრით, უნდა აშენდეს თუ არა ნამახვა ჰესის მსგავსი ჰესები საქართველოსში? ხო, თქვენ კიდე პირდაპირ ჩამხთოთ, ესე იგი ბრძოლაში, ხო? მომხრის და მოწინააღმდეგის მხარეს ჩამაყენოთ. მოდით მე გეტყვით ერთ რამეს. ჰესებიც უნდა აშენდეს, თვასადგო ყველაფერი უნდა აშენდეს, რაც ქვეყანას ჭირდება, ონდეს უნდა გაკეთდეს სწორად. თქვენ თუ ნახავთ სხვა ქვეყნების განვითარებული ქვეყნების იმას, რა ქვია, ჰიდროსადგურების რუკებს, ეხლა მე შეიძლება ერთ სამი მქონდეს აქ ანახეთ. აი ეს სამ ჩავაგდე მაინც, მოდი კიდე გავაზიარე. დედა რა кай ახმარო ეს ის. ესე იგი აი, ხედავთ ახლა? დიახ. იქი ხედავთ. ხო, აი როგორია? ეს არის შვეიცარია. ეს მასშტაბი აქედან აქამდე არის 100 კილომეტრი. ხო? ანუ თბილისიდან გორამდე დაახლოებით, ხო? აიყურეთ ამ 100 კილომეტრის მანძილზე. რამდენი ჰიდროელექტროსადგური არის აშენებული? ნახეთ. მათ შორის არის ჰიდრომააკუმულირებელი, ციტლები არის ჰიდრომააკუმულირებელი, რომელიც გამოიმუშავებს და მე უკან დუმბავს წყალს ზევით, რომ აი პიკები, რომელიც მე თქვენ განახეთ, რომ ეს პიკები დავა. დანარჩენ ეს არის მწვანე, არის წა იმიანი, წყალსაცავიანი ესე. გადავთ. აი ეს არის ქვეყანა, რომელიც არის ევროპაში ერთ-ერთი ალბათ უმდიდრესი და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ულამაზესი, აა და არ მითხრას ახლა ვინმემ რომ ამათ თავანთ ქვეყანა არ უყვართ და ამიტომ აკეთებენ ამას და არც ის მითხრას რომ აა ეს ადრე იყო როდესაც ხალხი ბნელი იყო და ახლა აღარ აკეთებენ აი უყურეთ აი აქ არის ესეთი წყალი აღარ იქნება კლიმატის ცვლილების გამო როდესაც ლაპარაკობენ ჩვენთან ხო შეხედეთ აი ეს არის მინიმი ადგილის საჭიროა შვეიცარია აპირებს იმის გამო რომ წყლის რაოდენობა რო შემცირდება, რა უნდა გააკეთოს? ამაღლებენ თავიანთ კაშხლებს, რომ მეტი წყალი შეინარჩუნონ. ზრდიან ჰიდროსადგურების ეფექტიანობას და აშენებენ უფრო მეტ ჰიდრომაკუმულირებელ სადგურებს. ხო და საათებს ეს ხალხი კარგად აკეთებს. სახლებს ულამაზეს აშენებს, ყველაფერს კარგად აკეთებს და ალბათ იციან რა საკეთებს, ხო? მოდი ჩვენც ერთი გავერკვეთ რატო აკეთებენ ეს ამას და მე მეიღოთ გადაწყვეტილება გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენთან ეს ჰიდროსაფურები ერთი მნიშვნელოვანი რაც ამათ აქვთ სავარაუდოდ ეს არის სახელმწიფოებრიობის ესეთი ღრმა და სერიოზული შეგრძნება და უნდათ რომ თავენ სახელმწიფო იყოს აა ვედეგიც უსაფრთხოც და აი ის გარდა ყველა ფრისა ის რესურსი რაც აქვთ ის რესურსი გამოიყენონ იმიტომ რომ ის წყალი არის იმათი სიმდიდრე ისე როგორც ნორვეგიისთვის არის წყალი სიმდიდრე და გაზი არის სიმდიდრე აი ამ სიმდიდრის გამოყენებაზე არის ლაპარაკი და აი 15 წლის მერე ჩვენ თუ გავისტუმრე ის მე პატრონე გაისტუმრებს აა ბანკის ხარჯს ხო შემდეგ ჩვენთან ჩდება IAP ენერგიის შესაძლო წყარო. ეს იმას არნიშნავს, რომ ის ადგება და უფასოდ გასცემს იმ იმ ენერგიას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კონკურენცია თუ გაჩნდა, მას ექნება საშუალება, რომ დააკლოს ფასები ძალიან ადვილად და დაღმავალი თუ ბაზარი მოქმედებს სწორად, დაღმავალი ტენდენცია იქნება. ჩვენთან ახლა ყველაზე იაფი ენერგიის წყარო რომელია თუ ის? ეს არის ენგური და ძველი ჰიდროელექტროსადგურები. და რა არის იაფი? იმიტომ რომ მათი შენებლობის ღირებულება არის ამორტიზებული და გასკუმრებულია. ანუ მათ აქვს საშუალება მათი ხარჯი საკმაოდ დაბალია, ხა საექსპლუატაციო ხარჯები აქვს, ძირითადად რემონტების და ასე შემდეგ. ამიტომ მათი შენახვა არის საკმაოდ იაფი. და ისე რომ მეორეთ ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი ზვირ პროდუქტს იაფად მისცემენ ვინმეს, მაგრამ თუ კი საბაზრო კონკურენცია შეიქმნა, მათ პირდაპირ ექნება საშუალება რომ დააკლონ საბამისად გაიაფდეს ენერგია. ამიტომ აა მე თუ მკითხავთ, ნამოხვანიც უნდა აშენდეს და კიდევ ბევრი სხვა. შეიძლება კიდევ ერთი კითხვა თუ ისმის ხმაა? კი ბატონო, გისმენთ. აა ოხო, ოღონდ ისა ბოდიში არ დავამთავრე. ოღონდ უნდა აშენდეს სწორად. რომ ეჭვი არ კონდეს ვიღაცას რომ ვიღაცა ვიღაცის ბიძაშულს მიცაა ა იქ არ უნდა იყოს იმაზე ეჭვი რომ მოსახლეობას უნდა კონდეს იმის შეგრძნება რომ ეს ქვეყანა სჭირდება და არა ვიღაცის ჯიბეს. აი ესეთნაირად და ეს უნდა გაკეთდეს მაღალ პროფესიულად. უსაფრთხოების სტანდარტებით, მშენებლობის სტანდარტებით, გარემოს დაცვის სტანდარტებით, ასე შემდეგ, ისე როგორც კეთდება შვეიცარიაში. მაშინ რა თქმა უნდა უნდა აღშენდეს და ყველაფერიც უნდა აღშენდეს. დიახგისმოთ. ამ როგორც ვიცი დაახლოებით მგონი 2022 წლიდან იწყება რაღაც ენერგეტიკული ბირჟის გახსნა საქართველოში. ზუსტად არ ვიცი ტერმინებს სწორად ვამბობ თუ არა. ამ და როგორც ბირჟა უკვე უკვე ამუშავებულია, უფრო სწორად ბირჟა უკვე დაარსებულია, ოღონდ არ არის ჯერ ამუშავებული. მოდი შევაკვატენეთ მოდი არა არა ჩემი კითხვა ესეთია ანუ ეს თქვათ ეს ახალი ჰესების შენებლობა თუ არის იმის ანუ ახალი ჰესებიდან წარმოებული ენერგია შეიძლება თუ არა ამ ბიჟაზე რომ შევიდეს და ესეც არის თუ არა იმის ფაქტორი, რომ თქვა ელექტროენერგია გაიაფთეს, ანუ მაგას ხო არ გულისხო თქვა ბაზრის დარეგულირებაში და ასე შემდეგ, ანუ მაგაში ხო არ გამოადგება საქართველოს თქვა ეს ახალი ესები. ხო, ხო, სხვა სხვა სფეროა უფრო. ბიჟე ბიჟაზე გასული. სხვა სფერო ნაწილობი არის, ერთი სამწუხარო რეალობის გამო. აა და ეს რეალობა არის ის, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ჰესების მშენებლობა ისე, რომ ინვესტორებმა აიღონ თავის თავზე რისკები. აა ყველა არა, შენდება სახელმწიფოსთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე. გასმით? დიახ, ისმის. ხო, კი ხო რაღაცა ისო ხო ანუ ისე მშენდება სახელმწიფოსთან დადებული საგარანტიო შესყიდვის ხელშეკრულებების საფუძველზე ამავე დროს იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება გვინდა ბაზრის განვითარება ევროკავშირთან დადებული ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე ვახორციელებთ ევროკავშირის ენერგეტიკულ კანონმდებლობას და კონკურენტული ბაზრები უნდა ჩამოვაყალიბოთ რაღაცნაირად ეს ორი ერთმანეთთან უნდა შესაბამისობაში მოვიდეს ამიტომ იყო მიღებული გადაწყვეტილება რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების ნაცვლად მოხდეს ესეთი რამ რო SME გავიდნენ ბაზარზე იუაჭრონი და თუ კი განსხვავება იქნება ფასებისა მათი სახელშეკრულებო პირობებთან შედარებით ხო მე სახელმწიფომ აი ეს განსხვავება დააფინანსოს და არა მთლიანი შესყიდვა განახორციელოს ეს ყოს საშუალებით ხო აი ები არის მოსაფიქრებელი იმისათვის თუ როგორ გავყვანოთ ეს ახალი ჰიდროსადგურები ჰიდროელექტროსადგურები ბაზარზე იმიტომ რომ თვითონ ხელშეკრულებები რაც არის უკვე დადებული ეს ბაზარს ასე პირდაპირ არ თვალს იმის ამიტომ რაღაცა დამატებითი ღონისძიებებია განახორციელებით ანუ ეს გარანტირებული э, შესყიდვის ხელშეკრულება ფაქტიურად მაგ კონკურენციის საშუალებას რავი ჩანასახში გარანტირებული ხო აი ეგ არის გარანტირებული მათ შორის ხო აი სწორედ ეგ არის რომ ცოტა მან დაფიქრება არის საჭირო როგორ უნდა გავიდეს მე არ ვიცი ეს დეტალურად რამდენად დამუშავებულია სქემა ყოველ შემთხვევაში პატარა ჭიმაკ რომ შეიძლება გაჭirdეს მართლა კონკურენციაში მათი ჩაბმა შეიძლება ფორმალურად გავიდნენ ბაზარზე მაგრამ იმის გამო რომ სახელმწიფო მაინც აკომპენსირებს დიდი ეს არ ექნებათ ახლა მაგ დიდი ეს მოთხოვნილება რომ ესეთ აქტიურ კონკურენციაში გავიდნენ, მაგრამ რა, ну ალბათ მოიფიქრებენ როგორ გაკეთდეს ეს. კარგი, მადლობა ბატონო მომალ. კარგი. შეხს ვერ ხედავ ერთი წოთით, კიდე რაღაც არის, ნუ გვიშამ შეკითხვა, თქვა, ხსდები. ალბათ თუ გინდათ ხმამაღლა მითხარ, აა, აგერ. აა ბატონო მურმა, სანამ ახალი შეკითხვის კითხვას დაიწყებთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ლექციის საშუალო ხანგრძლივობა 2 საათი ქონდა მითითებული და სულ რაღაც 12 წუთია დარჩენილი, სანამ ზუმი გაითიშება. კი ბატონო, კარგით, მე საათ ნახევარს ვანგარიშებდი, მაგრამ მითი ახალ ჰესებს ის განტერებული ხელი აქვს, ვალდებულება აქვს ბირჟაზე ივაჭრონ. და მათ გაუფორმდებათ contract for difference. ეს მინდა დაწერა, არ ვიცი, ზო ჩემო ჩემზე უფრო ხო, აი დაახლოებით მე რაც გითხათ, აა ნინო მაგრაძე, ხო, ახალს ვუ ახლავს, ესე იგი ამავე დროს ვალდებულება ქონია თუ რომ გავიდნენ ამ ბაზარზე როგორც გეუბნებოდი, თუმცა მათი მონაწილეობა გაზრდის ლიკვიდურობას ბაზარზე. კი ბატონო, ასევე გასათვალისწინებელი რომ უმეტესობას აქვს 6 ან 8 თვიანი ხელშეკრულება, ნუ რაღაც ნაწილი დროს ისინი ვაჭრობენ იმას. თქვენი აზრით უნდა ხო, მეტი აღარ არის შეიძლება თუ ზეპირი შეკითხები არ არის, მაშინ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ დავამთავრებთ. გონი კითხები არავის აღარ აქვს. მე გონი არა. ეთქობა არა საინტერესო თუ ლაპარაკი ეწავენ. არა, ძალიან საინტერესო თუ ლაპარაკი და ალბათ მაგიტომ აღარ არის მეტი კითხვა. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ასეთი საინტერესო ლექციის. მადლობა ყველას. ჩვენ ვფიქრობთ ეგეთ რამეს, რომ დღევანდელი ჩვენი ლექცია არ იყო მოწოდებული მაინც და მაინც ჰიდროსადგურების დაკითხვის განხილვისაკენ. თუმცა ხედავთ რა იმას, რომ ეს ჰიდროსადგურების ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა არის ძალიან ტკივილი საკითხი. ჩვენ ვფიქრობთ რომ გავაკეთოთ ესეთი ილიას უნივერსიტეტში გვაქვს ხოლმე სემინარების ციკლი და იქ გავაკეთებთ ერთ სემინარს სადაც მოვიწვევთ ეკონომისტებს, ენერგეტიკოსებს, კარემოს დამცველებს, სხვადასხვა ხალხს და ვეცდებით რომ ეს თემა აი მე რასაც ვამბობდი საქმიან ატმოსფეროში განხილოთ თავი თავისი ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეთ იმისთვის რომ დავიძრათ და დაპირისპირებიდან გადავიყვანოთ ეს უფრო კონსტრუქციულ საფუძველს. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და ბოდიშ ვიხდი აი ამ ტექნიკური ხარვეზებისათვის. დიდი მადლობა თქვენ ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ლექცია. მადლობა თქვენ.